3 2 1 0 Зэфир. За. За сайн байцгаана уу? Ирхэн мөндөд сонсогчдоо. За тэгээд ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкаст маань одоо хэсэг завсарлаж агаад за тэгээд энэ завсарласан хугацаанд маань бол очроо маань их орондоо ирсэн байдгийг. Тэгээ одоо бол очроо маань бол ингээд одоо зав чөлөөгөө сайхан тааруулаад карантин хэд хоноод тэгээ энэ хугацаанд бол надтай хамт одоо яг дэсвэртэй энэ подкастыг хүлээс хүлээсэн бүх улсуудаа маш их баярлалаа. Би өртлөө өөрөөс очроогоос одоо тэр нөө карантинаас суллагдахыг одоо суллагдах гэж ярих уу юу гэж ярих уу? Шүү суллагдсан шүү дээ. Чи барин шарам байлаа шүү. <laughs> Тэгээд тийчээс гарч ирэхийг бол маш удаа хүлээлээ. Төвшөө маань ч бас австрт хүлээгээд тэгээд ингээд өнөөдөр бол одоо сайхан подкаст хийхэд бэлэн болоод байна. За очроогийн сонь сайхнаас эхэлье. Очроогоор л яриулах юм их байгаа хэ та тий. Үсээ нэг хальт харуулчихгүй түрүү нэг үсээ бол өстө гайхалтай байсан шүү дээ. За зээ. Үсэл гоё олчих. Харин үсэл ёстой гоёсэн би. Яг Америкаас ирсэн хүн шиг л харагдав. Маргааш одоо гэрээ хорионы 14 хоног дуусна. Ааха. Тэгээд одоо маргааш л үс гизгээ нэг сахал самбаага нэг засуулъя. Ааха. Тэгэхгүй одоо гэрээс гарч болохгүй юм чинь тэгээд өсч юм өсч орж болохгүй шүү дээ. Бид нар чинь баг л гинт хэрэгтэн шиг байгаад байна шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр үзэж байгаа за сонсож байгаа улсууд нэг э, YouTube-ээс юм уу Facebook-ээс манай очрог хараа үсээ тэгээ үс нь ингэж айхтар ургасан байна гэдэг чинь одоо 20-нд одоо карантинд ямар итгэвтэй ямар үнэж байсан нь бол үснээс нь харагдаж байна гэж. Тэ? Тийм шүү дээ. Саглаж асаагүй уус. Тий. Одоо За баяр үргээ. За баяр үргээ сай. Их орондоо тавтай морил очроо. Сайхан байна сайхан байна. За тэгээд хамгийн түрүүнд мэдэрсэн юм юу вэ? Тэжнээс наашаа ирэх гэж бөө юм болов уу? Яа штэ штэ бөөл юм боллоо тэгээд ямар ч хэлсэн сая 6 сарын 17-ны чартерт тэмцээд хүрээд ирсэн. Ааха. Тэгээд яг хуу сансныг бодвол яг хуу маш өндөр зардлаар ирсэн. Бараг бид гур нийлээд нэг 20 сая төгрөгөөр ирсэн. Тэгэл тэндээс эхлээл хямрал эхэлж байгаа юм да. Байсан идэн бүх юуг онгоцны дигтэнд өгөөл Сан Францискоос чинь Солонгос Сөүл рүү явход чинь нөгөө голын игнэ байхгүй. Нэг игнэ алгасаад нэг хүн сууж байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь Э, нөгөө гол хоосон суудлынхаа мөнгийг би өөрөө төлөхөр болчихж байгаа байхгүй юу одоо тэр сууж байгаа хүн нь тэгэхээр чи урд нь бол Сан Францискогоос Сөүл рүү явхад 500 доллар өгдөг гэсэн бол 1000 доллар за тэгэл мяти мөнгө тэгэл 20-ны мөнгө гэл ингээл явж өгсөн л дөө за ямар ч хэсэг гэртээ хүрээд ирсэн би чинь энийг ч ойлгохдоо засгийн газар авчирж байгаа тэгээ мөнгө төргийн дааж байгаа гэж ойлгосон тийм биш юм биэл ш тээ. Яалаа гэж тээ бид нар чинь тэгэл одоо хүмүүс ойлгохтой бол баг л оо э, хамгийн маа даалгуулад хүмүүс ирж юм ирж юм гэдэг. Бид нар чинь одоо зөвхөн энгийн ирж очихоос баг 3 дахин илүү 3 4 дахин илүү үнэтэйгээр ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо 21 хоног карантинд байсан. 21 хоног карантинд байхдаа 3 удаа шинжилгээ өглөө. Шинжилгээ өгнө гэдэг бол хаас аимшигхэн одоо бүр бүр ингээд ийм урт юу ингээд хамрлуу оруулаа баг ингээд тархинд хурж үзээд байгаа юм чинь. Тийм амир гүнзгий оруулаад бол. Хай. Йоо. Тэ баг хамрныхаа онгоныг зоолж. Шинжилгээ нь бас төлбөртэй юм уу? Э, шинжилгээ төлбөргүй. Шинжилгээ одоо зүүн төлбөргүй. Ааха. Ааха. Тийм. Тэгэл 21 хоногт болол за яг хөө хийсэн юм гээл тэгэл ном л уншлаа. Тэгэд хүний эрх чөлөө гэж ямар үн цэнтэй байдгийг гэдгийг 21 оногт маш их мэдэрлээ. Тэ. Өөрийн биеийн дээр. Тэ өөрийн биеийн дээр бүр яаж чадахгүй, гарьяа гарч чадахгүй зүгээр ингээд амар бачуурд гэмээр хүн чинь бас эхний ээлжинд яг нэг эхний 3 4 хоног оо сайхан амар нунтна гэдэг сүүл рүүгээ хүн хүний чинь ойр хүрхээ болчдөг юм байна. Тэгэл ингээд сэтгэл санаа ингээд өөр юм бодоол За тэгэл 21 хоног гэрээс гарахгүй ном уншгаар чинь бүр тэр ном руугаа ороод бас жоохон бүр солиорд юм байна. Их л юм үзлээ. Аа. Тий. <laughs> Яа. Тий. Аа. За за за. За тэгтээ яг гол нь их орондоо хүрээд ирцэн тий. Тий. Зориг зориг бийсэ гэсэн үг шүү дээ тий. Аа. За за за. Энд байгаа гэрийнх нь яаж хүлээж авч чинь бүр бөө баяр болж байгаа юм шүү дээ. Өө гэрийнхэн бол бол яг бөөм ба ирдэг. Гэтэ бас хүмүүсийн хандлага бас э, яг л нөгөө Монголд э, нөгөө одоо энэ сошиалор коронавирус чинь ямар амар байгаа гэдгийг бол харуулж байгаа байхгүй. Тэгэл 21 хоног дуусаад 14 хоног дээр ингээд чинь л одоо найз нөхдүүд ч байна уу хүмүүс чи ер нь л нэг жоохон эвүүр хүлээж авч байгаа юм чи нэрэл нь Америкээс ирсэн. За 21 хоногийн дараа коронавирус нь илэрдэг гэсэн тий. За ер нь бат араанд нь болгочоод уулзын ухааны Тэ наргаач гэсэн бас тэр чинь бас нэг юм яваад нь штэ. Тэгж байгаа ах штэ. Э, тэгэл яг одоо хүмүүстээ одоо маргааш юу яа 20 э, дуусахтан тэгэл яг хүмүүс найзууд бичээл за одоо гайгүй коронавирус илрээгүй сте нэ тэрэг л чиний тоглоом шоломор хэлж байгаа ч гэсэн тэгэл бас л э, тэг нэг л юу л байгаа юм чинь аа окей окей за За өөр нэмж өгөх мэдээлэл юу байна вэ? Үлдсэн монголчууд маань бас тэнд жоохон хэцүү ах шиг байна тий. Тэдрийг юу э, авах байх, навч навчрах юм дээр яаж ийн хөө. Тий би бол яг уу за улс төр одоо юу гэдгийг яг э, юуг монгол иргэдэд авчирж байгаа үед бол яг дараалтаар авчирж байгаа нь миний бодлоор яг уу зөв. Аа хамгийн гол нь авчрах нөөц болцоо байгаа мөртлөө яг Монголд ирээд карантинлах буудлууд айгүй хомс байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бизнес буудлын бизнес эрхлэгч тийм ээ амралтын газрын бизнес эрхлэгчдээсээ бид нар барыг тусламж хүсмээр байгаа байхгүй юу тийм. Одоо ингээд энэ буудлаа ингэж гаргаж өгөөд одоо нэг буудал чинь жишээлбэл за нэг 100 хүн ч юм уу ор хүчин чадалтай байгаа шүү дээ. 100 ор байгаа л гэдэг тийм. Тэгэхээр яг хөө нөгөө бизнес одоо буудлын бизнес эрхлэгчд бол ерөнхийдөө жоохон дургу байгаа юм байна л да. Хэрвээ манай буудал төр корона илэрчих юм бол ийм ээ тийм ээ гэдэг их их газрууд бол хүлийн зөвшөөрөхгүй юм байна. Тэгээд бас дээрээс нь яг хүлэн зөвшөөрөөд иргэдээ ингэж авчраа бас тэд чинь одоо юу гэдгийг хоногийн мөнгө чинь тэр чинь өдрийн 50 сая төгрөг шүү дээ. Аа. Тэгэхээр чи яг бол 50 мянган төгрөг тэгэл тэр чинь нэг өрөөнд бараг заримдаа нэг хүн ганцаахнаа орох тохиолдолж байна 2 3 дөрвөлээ орох тохиолдолж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг уу баг мөнгө байж болно. Одоо жишээлбэл манай орсон буудлын өрөө бол люкс өрөө бараг 400 мянган төгрөгийн өрөө байгаа байхгүй зүгээр ингээд тэр үнийг судлаад үзгээд өдрийн 400 мянга тэгэхээр чинь ээж тэгээд ихнэр хүүхэд би ихээр чинь 50 50 мянган төгрөг хоолтойгоо 200 мянга гэхээр тэр буудлын ерөнхийдөө нэг тийм алдагдaltaй байгаад байгаа зү тээ. Тийм байна. Тэгэхээр бас яг уу тэр хүмүүстээ бас их баярлаа гэж бас хэлье, тийм ээ. Аа за яг юм болгонд хоёр талтай л да. Одоо хүмүүс яг гадаад байгаа монголчууд нь болохоор одоо улс их орон бидний хүлээж авахгүй байх гэдээ байгаад идэг те. Энд байгаа яг яг ажил хийж байгаа хүмүүс нь үнэхээр дис дараалтай зохион байгуулалттай айгүй мундаг хүлээж авч байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр бол аль алинд нь бол буруу өгөөд ах одоо миний зүгээс бол боломгүй юм шиг санагдаад байгаа. Бас аль алинд нь зүг өгч боломгүй. Яг өнөө хүн өөр өөрийнхөө өнцгөөс л харна шүү дээ, тэ. Хэрвээ 3 сая хүн амтай дээрээс нь ядуу буура манай Монгол шиг оронд коронавирус дотроосоо ингээд алдах юм бол бүр аим шиг юм болно гэдгийг бол угаасаа хүн болон мэдж байгаа. Гэхдээ яг би зөвөр бидний гомдоод байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр за улс эх оронд гомдохтой гол нь биш хамгийн гол нь энд байгаа монголчуудын дээр гадаад байгаа монголчуудаа яах гэж явсан тий. Хогчин та нар э, жаргал гойж яваа үсттэй тий. Тэр үгэнд л айгүй гомдоод байгаа байхгүй юу? Аа төр застай гомдгоос илүүтэйгээр тий илүүтэйгээр тий төр засаг бол баг сарда бараг 4 5 6 чартерын нислэг аваад байгаа шүү дээ. Нэг онгоцонд одоо 600 эдэн гэх юм бол ерөн сарда бол 1700 хүн бол аваад байгаа. Чадах ятгаар авж байгаа. Хэрэв буудал амралтын газар тэр бүх юм нь илбэг дэлбэг байх юм бол энээс илүү авч чадна гэдэг байгаа байхгүй хамгийн гол нь тэр хүмүүстэйгээ ерөөсөө тохиролцож чадахгүй нэгдүгээр 50 мянган төгрөгийн үнэтэй наа чин хямд байна гэдэг нь хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө коронавирус манай буудал дотор одоо гарчих юм бол бид нар яах юм дараа дараа чи үйл ажиллагаа одоо ингэн тэг юм гээд бас тэр айц байгаад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр яг хөө зүгээр гадаадд гацсан монголчуудаа бүр ингээд туслаад авчирж чаддгүй маа гэхэд нэг сэтгэлийн дэм өгөөд тийм ээ. Юу гэдгийг та нар минь одоо төвчээртэй хүлээж байгаарэ ингээд баг багаар нь татнаа. Та нар бол сайн нэг мэдээл гарцсан байсан шүү дээ. Ганцхан жилийн дотор 560 сая доллар Монгол руу зүгээр албан ёсоор шилжүүлсэн гэж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Альпийн улсаар шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо бид нар банк биш банк бишээр одоо зөвхөн хувь хүнээр шилжүүлэх хийдэг монголчуудаас зөндөө байдаг шүү дээ. Тийм ээ? Тэр чи хэдэн сая доллар Монголд орж ирсэн байгаад дээ. Энэ энэ хүн болгон гадаадд ажиллаж байгаа хүн болгон л Монголд л тэр үрэн шүү дээ. Тэнд байр авч ийн, эндээ байр авч ийн, эндээ машин авч ийн. Тийм үстэй юу гэж тэндээ ингээл үрээл байхгүй болгочих учраас тэгэхээр бас эдийн засгийн одоо эргэлтэн хүртэл бас асар их нэмэр оруулж байгаа. Хонь нэмэр оруулж байгаа хүмүүс тий хичнээн танаа хамаатан саданч тэнд гадаадд байхгүй ч гэсэн яг үннийг хэлэхэд танаас юм худалдаж авч байгаа тийм ээ. Таны бизнес ч гэсэн баг ч гэсэн хонь нэмэр оруулж байгаа хүмүүс шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр энэ. Тэгэхээр зүгээр гадаадд байгаа монголчуудаа тусалж чаддгүй юм ба гэхэд битгий ингэж муухай хараад өрөөгөөч л гэж хэлнэ. Үгээр дайраач ээ гэх. Тийм ямиг бас харж байсан би та нар чи жаргал хөөж очоо одоо наашаа юу өвчөө оруулж ирэх гэдэг хинтэр гэл тийм юм хичээл байгааг хараад гомдчихсэн нэр бас. Тий харин. Тиймэрхүү сонио хачинтай байна. Тэгээ манай э, юу ч би бас анзаараагүй байсан юм бол манай монголчууд их бобс юм биш штэ. <laughs> За. Бовыг бол зүгээр 21 оногт бол нөлллаа нэр. Аа. Идж байгаа юм л ерөөсөө боол идэх юм зүгээр идээлээ. Хураа идэх юм л идээ. Аа. Яа нэг сайхан туранхай залуу Америкээс ирсэн. Одоо 7 хил нэмжлээ шүү. Оо тийм үү. Аа. Боо үдээд байгаа юм. Өдөр шинэгөө боов тэгээд хоол боовшаад энэ үү. Боовшаад 21 оног боов идчихэд гараад ирсэн чинь боовшаад. Боовшин, боовшин. Юу гэсэн тэн да. Зээ зээ. Окей, окей. За төвшөөгөр сонь сайх юу байна? Бас нэлээ уулзалг уудлаа штэ. Тэглээ. Аа. Төвшөө тайм сайх уу ажиллагаад байна. Аа. За. Наад чи нөхцөл байдал гэр байна. Алгадаа гэж одоо За яг бүх юм хэвийн байдалтаа орсон одоо яг өвчин гэдэг нэг өндөр түвшинд яасан юм алгал байна. А Винд бол яг нийтийн тээврийн оноонд маск зүүж явж байгаа хэвээр байгаа. Бусдаар бол яг 20 зэрэг болсон юм байхгүй байна. Аа бүхэм тавигдчаад одоо эдгээр эдийн засгаа аврах гад саяхан өчигдөр байна уу өчигдөрч байна уу Брюссельд Европын холбооныхоо хуралдсан юм ба шүү дээ. Ааха. Европын холбоо яаж нөгөө нэг эдийн засгаа аврах вэ гэдэг талаар хурал мурал хийгээл тэгэл одоо энэ улс төрийн улс улсын парламентийнхэн тэгэл хоорондоо зөвшөлтөл ямар нэг арга хайжил байгаа юм байна. Аа. А тэгээд тэрний хажуугаараас нөгөө короныг хоёрдугаар давлгаа эхэлсэн мэхэлсэн гэсэн сураг чимээ бас мэгдээнүүд гараал энэ. Энд тэнд энэ Европын холбооны улсууд дотор бас дахиад огцон өвчин нэмэгдэж байна энэ гэж. Яг Виний, Австрийн хувьд бол бас дахиад а харьцангуйгээр бас нэмэгдэж л багс байгаа нөвчлөлтийн тоон. Аа. Тэгээд тэгээс үүш яг өнөөдөртөө нэг тийм хүргээ аваад одоо ингэн тэгнэ гэсэн чинь байхгүй л байна л да. Бүх юм хэвийн байдалтай орсон 20 цэрийн хувьд. Аа ажил төрөл бол ер нь эхнээсээ ихэлсэн яг уу баг зэргийн одоо ажил багтаа ч юм уу тийм юмнууд бас байршил байна. Аа. Тийм тэгээ Европын холбоо бол ер нь бүхэлдээ л миний үнсэн мэдээгээр л Европын холбоо бүхэлдээ одоо эдийн засгаа яаж буцааж босгох уу гэдэг тал дээр л анхаарлаа хандуулж бүгдээрээ ажиллаж байгаа юм шиг байна да. Зөв зөв. Одоо 10 сард чи хамгийн утгаараа жигка хамгийн хямрал чинь болно гэж тал талдаа л айгаад тах шиг шүү дээ. Аа яг тиймэрхүү сурагч юм бас гараал энэ. Нэг амд амтсан яриач юм яг албан ёсоорч юм байхгүй тань л та зүгээр амд амтсан 2 каренти 10 сарын 1-ээс эхэлсэн баримт гэдэг юм уу тийм 100 яриануд бол бас байгаа л энэ. Тэгээг эхлэх юм болвол закат 20 цэр тогтоогоод карантин тавиад тэгээд тэрийг нь давж гарах улс хэд байна гэдэг нь бас л эргэлзээтэй л болж байгаа. Саяны хийсэн карантинаараа бас л их зөвхөн сая доллар еврогийн авсан шиг байна л да улсууд. Аа. Наадах нэг ажилтг болцоор ажилгүйд бүртгүүлэхээр чинь сар болгон ажилгүйдлийн мөнгө өгнө. Тэгээд нэг олон хүүхдтэй гэр бүл улсаас тэтгэмж өгдөгч бас өгж байгаа юм шиг байлаа. Аа бас. Миний манад одоо мэдгэцнээр лав нэг 50 евроны эрхийн бичиг ирсэн. Одоо энэ хоолны гадруудад хоол идэх улсаас. Оо за тэр бол айл болгонд очиж байгаа юм байна. Тэгж энэ нөгөө нэг э, одоо хоолны салбарыг дэмжиж байгаа гэх юм уу? Улс тэрийг нь төлж өрх болгонд нэг тийм 50 евроны юу л ирж ирэх юм бичгэл ирж байгаа юм байна л. Одоо ер нь тэгэл тал талдаа л ер нь бид нар жоо хичээхэд үе ирээд байгаа юм шиг надад бас нэг тийм юм л мэдрэгдээд миний унссан мэдээллээс болоод яг тэг санагтаад байгаа юм шиг байгаа юм. Тэ. Аа. За тэгтээ яг хуу тэгэл болно доо тий. Болно доо одоо тий. Аа болгон доо гэж одоо тэгээд. Тий. Их л хүнд жил болж байна. 2020 он бол ёстой хүнд жил болсоор байгаа дуусах шинжтэй байна та. Тий. Хар одоо тэгээд сайжрахгүй байсаар байгаа л их баха одоо тэгээ 21 руугаа ингээд орчихгүй болж одоо яах вэ тий 21 рүүгээ 20 он дуусгаад нэг 4 сар л үлдээтэй болно вакцинтай орчвол их сайн л байна. Тэрийг л одоо хүсэж тий. Тий. Аа та тэгээ вакцинтай орлоо гэж вакцин гарсны дараа бас нааш нэг хэсэг хөдлөн болох бол угаасаа тийх байна. Тэгэл хин хинд хүрэлцэх үү тийм ээ эхний ээлж чинь дайлаад уул судалдаж авах уу гэж тэгэл зөндөл юм болоход байх л да. Нэг хэсэг мапцсан нэг юм болно тий. Тий. За ихи очроогоосоо тэр нөгөө унссан номныхын талаар а тэгээд яг эрх чөлөөний талаар ойлгож авлаа гэс тэрнээс бас нэг ганц хоёр юм сонсъё л тэх хөө төвшөө хоёлаа юу мэдэр тэр их сонио санаа түүнээс үг дуул гэж сонсъё л өгш одоо тий үсмэс ийм амар урах гэж энэ бас ном уншсаных баг. Одоо баг зохиоч болох гэдэг байна. <laughs> Тий Гэтэ чамд ийм одоо ургуулаа ингээд гоогоод яруу найрагч хүн гэж явж ивэл зүгээр юм байна да. Гоё зогч 50 гарцсан. Эндээ нэг шил авсан. Өөс тэгээ захирлын офс руу яваад очихгүй юу? Эндээ нэг архтай. Шилгээ уншаад. Амьдрал гэдэг чинь ингээл орно өстэй. Амьдрал гэдэг чинь ийм байд юм байна штэ. За уншсан номны талаар ч гэвэл одоо одоо юу юм ч одоо ярих үү тэр ийм тийм гэд ярих юм ч нэг. Яг гоо зүгээр э, эргчлөө л би их л юу л яалаалаа нэр ямар их хэрэгтэй одоо ялангуяа тэр шоронд байдаг хүмүүс. Аа. Юу бодод юм байна гэ тээ. Ямар юу бодод юм байна тээ нөө урд нь би ингээд боддог байсан байхгүй хүү амны хэрэг хийгээл одоо юу байдгийг ингээд имэ тимэ гимт хэрэгээ шорон суугаад ингээд нэг 10 хэдэн жил шорон суудаг хүмүүс одоо шорон суухаар засардаг гээл те энэ одоо яахаараа ингэж засардаг юм бол одоо тэгэл тэр үед нь номлол момлол уншаад хичээл мичээл ордгийн болоо гэсэн чинь зүгээр хоригдно гэдэг чинь ерөөс нэг өөр өөртөөгөө маш их юм бяцлаж тий тий эрэх зүйлэх бэлсэлгэх яг тийм л юм байдгийн байна л да. Аа. Тэгэл их л өөртөөгөө ярьдгийм байна. Сүултээ галзуураад ч байгаа мүү гэж бодох шиг. Тэгэл яг уу ихнэр хүүхэд ээжтэйгээ их ор байлаа 21 хоног. Аа. Их юм ярьлаа. Оо баг чи чи ийм хүн байлаа гэдэг. Бараг шинээр хараад байгаа юм шүү. Тэ оо гэж шинээр хараад. Шинээр танилцаа л. Тэ тэгэхээр Ер нь бол их хичээлээ гэдэг бол одоо би ингээд хичнээн одоо лагер дээр бас хоригдж байгаа ч гэсэн бас л их хичээлээгөө одоо ингээд таалгцсан байгаа байхгүй те ерөөсөө гарч болохгүй орж болохгүй. Тий. Тэгэхээр яг зөв их хичээлээтэй байна гэдэг их гоё юм аа л гэж би одоо бодол сууж байна. Тэрний үн цэнийг бол мэдлээ шүү дээ. Тэ Тэ мэдлээ мэдлээ. Бас л нэг урд нь нөгөө амьдралын ааж аргал юу вэ гэж амар амар амар философи яриад ингээл аа ааж аргал гэдэг чи ийм байна гэсэн чинь зүгээр их чөлөөч л ааж аргал байсан юм. Ойрхон байсан биш үү гэж. Нэх тийм. Тэ холоо сайхан юм бодоод аа ааж аргал та мөнгөн дээр яамаа. Зөвхөн их чөлөөч л ааж аргал байсан юм тий. Тэр их олон юм бодож тийм тэгж одоо юу яхаа болс зүгээр. Би сая Улаанбаатар тэрээд бас нэг ажиглагдсан юм их цэвэрхэн болж шүү. Ааха. Тийм байна. Тэр хотын годон модон тэ бодсноос цэвэрхэн байна. Мм, онгосноос буугаад нөгөө автобусаас суугаад явж байгаа шүү. Ааха. Юу ээ, бүр ямар цэвэрхэн болцсон юм бэ? Эсвэл хүмүүсийн одоо тэр гадаа хог хайдаггүй болцсон юм уу? Эсвэл одоо тэр нийслэлээс тэр цэвэрлэгээ их мундаг явагдаад байна уу? Ямар амар болцсон юм бэ те бүр. Урд нь чинь юу байдаг вэ? Энүүгээрч нэг 10 явууд нисэл, тэрүүгээрч 50 шар тав нисэл, энүүгээрч 500-ийн шуудаа хийсэл. Тэгэл энэ тэмдгүү зүгээр тамхины иш, тамхины юу тэгэл ингээд бэлэн гомь архины, арх пивны шил ингээд хөвлөрдөг байсан зүгээр. Тамхины шаагаад болохгүй л шүү дээ. <laughs> Цэвэрхэн болж байгаа би бас аюу гоё болсон байл таарна. Аа. Тийм. За өөр юу бас яг нөө гарч ороогүй болохоор бас нэг юм. Аха. Яг нэг нийгэмтэйгээ бас яг юу яаж байгааг болохоор сайн мэдэхгүй л зүгээр өнгөцгөө харахад л тийм их тийм л байлаа. Зурагт хэр үзв? А зурагт л өстэй үзв. Ер нь л манайх чинь зурагт үздэг шүү дээ. Аха. Facebook, Instagram сайн хутаа тэгээд Тийм. Тэгээ нөгөө Монголынхоо нөгөө Америкт ах чинь интернет нь би хязгааргүй байдаг байсан. Монгол төрөд энэ датаны утга учирыг ойлгох гэж бэлэн зовж шүү нэ. <laughs> Байсгийгэл дата дуусчихна. Байсгийгэл сэнгэлхий тэгэл ямар шурдан дуусчихдгийг. Тэг тэгэл нэг Facebook, Instagram л ухсан ажилгүй хүн байна да. За одоо тэгээд карантинаас ингээ маргаашнаас ингээ гарахаар чинь төлөвлөсөн юмнууд бол зөндөө байгаа үст тээ зөндөө зөндөө тэгэл одоо машина угаахаас ахуулаад үсгизгээд сүлээ. Сахан самбагаа ухсан юм чинь. Ус цаасан доор чинь том том ажлууд хүлээж байгаа юм байна да. Том ажлууд хүлээж шүү дээ одоо тийм. Мараш одоо одоо өнөө өрөө нойр өрөхгүй. Мараш гарна гэлөө. Тэг мараш гарна гэхээр мараш шатын төв орсон сайхан зугаална. Гой хоол идээ. Аа. Тийм л юм бодож чинь да. За ойлголоо. Окей. За За бүгдээрээ одоо үндсэн сэдв рүүгээ орох уу тий? За тий. Тий. За. Аха. Төвшөөд ер нь эрх хичээлээний тал дээр нэмж хэлэх юм юу вэ? Яг ингээд яг эрх хичээлөөгөө тодорхой хугацаанд нэрээ хязгаарлуулсан хүнд болвол бас арай өөрөөр бодогдох байх л да тий? Тих багш. Мань одоо карантин цуугаагүй болохоор нөгөө нэг том том юм <laughs> том том юм ярьчих гал үү. Тэ том том юм л бодогдоод шүү дээ. Яцлаг яаж зөв бохоо хүн тэгээ биеэр үзчихж л ойлгох байлгүй тийм шүү дээ. Яг тийх баг. Гэхдээ бол одоохондоо нөгөө эргчлөөтэй яваад байгаа болохоор тэрийг нэг үнэлэхгүй байж бас магадгүй бах уу. Аа. За. Ямар ч байсан тэгээд юу эргчлөөгүй байхаар үсэл амар ургад юм байна л гэж харж байгаа. <laughs> Харин би би чи суул зарлж байгаа хүн гэж сахлаа ус хүн өсөглөн зарлдаг шүү дээ. <laughs> Самбага ургууллаа суулт хийгээд биш тэрээсээ. Эсэргүүцээд биш. Чи ингээд үс сахал хоёроо ургуулчаар нөгөө нэг солонгосын нөгөө Old Boy гэдэг нэг кино байдсан шүү дээ. Аа за тий. Тэрэн дээр гардаг тий. Тэр дээр гардаг өвгөдтэй ер нь төстэй болцсон. Хоригддаг ах уу? Тий. Тэр бас хоригддаг үстэй тий. Тий штэ. Тий нөө зодолтоод идэг. Алх хорил яваад идэг. Тий. Тий. Маргааш л одоо өсмөсөө төсөлөө да. За, окей. Гэтэ өсмөс бол муухай харагдахгүй байна уу гэж яг Америкээс ирсэн үе шил харагдаж байна шүү. Бас сонио ийм итгээд биш гэж хоёр тийш нуугаад ингээд овоод нууцсан. Энэгээр нэг гисэг явал яадгийг өгч шин. Аа, гими яхаа. Царай алдчихэв. Хим хийлэгчүүл яадгийг өгч бүр. Бүр бурж байгаа дөө. Тий. Тий. Аа <laughs> яхах би. Уу муухай биш үү тий? Над бол итгээд гоё юм аа гэж хошруулж ингэж явуулсан. Гогш харсан чинь наа чи яг өчигдөр 18 насныхаа төрсөн өдрийг хийчихээд маргааш нь шаардсан сууж байгаа шиг л харагдаж байна. Нөгөө нэг 90-ад оны 18 хүрэн үү? 90 80 90-ад оны нэг юм. Тий. Үсээ хашны хуваачаа яваад байдаг ахмар байдаг шүү. Тий. Тэгээ банан үүстэй. Наач ийм хурдан нүдэн тасна гэж байхгүй л үү? Зүгээр л. Тий. За, сэдвээ хинээс хэлэх үү? Э, захирал эхэлчихгүй юм. За, захирлаасаа эхлэе да. Захирал одоо амар энэ тэргээр хөдөө орнуудгаар их явж байгаа зураг харсан. Аа, захирал бол захирал бас э, гоё юм байгаа хаа. <laughs> Энэ зүгээр зуны зуны энэ зуны хугацаанд л зүгээр Монгол улсад тойрцсон уу яасан. Аа, арайс тойроогүй. Тий, тэгээд үгүй яг гадагшаа аялал байхгүй юм чинь дотоодын аяллаа бас нэг тэгээд ч нөгөө шархаа нөхөн гээд тэр шиг л юм болсон. Ааха. Тий. Мэрэг сүүлийн бараг 6 7 жил яваагүй учраас тэгээд өмнөж би нэг хөвсгөл өдр орж байгаагүй учраас бүр зорж хөвсгөл рүү явлаа. Тэгээ ар ангаа явлаа. Тэгээ одоо Сүхбаатар явах төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд нэг нэг сайхан нөгөө нэг 90 хэмэр болсон тэр нэг уулан дээр гарч дороо нисгэж үзье гэж л бодоо тийм. Филм боглуулдаг. Тийм яг хөө нэг хэмэр мэмэр тийм амар сүртэй итгээл нэг хэмэр мэмрийнхаа батарейг зэнэглээд идэг тийм байхгүй л да. Гэхдээ яг хөө тэр уулан дээр гарч бас нэг дороо нь эсвэл яаж харагддгийг бод гэж бодсон нэг тийм бодол байгаа даа. Аа. Тэр чинь хилийн бүс шүү дээ. Шилийн бод чинь бас л их өндөр хайрхандаа би гарч л байсан жоохон бахта. Аа. Доор нь явж байгаа зээр ингээд нэг жижигхэн цэг шиг харагддаг юм л шүү. Дээрэс нь харин тийм билээ. Тэр юу яадын гэсэн чинь шилийн бог би шилийн бог төр бас нэг 4 5 удаа бол явсан, нилээ явсан. Тэгээ яагаад шилийн богдыг э, яг нэг хайхтар өндөр уул байхгүй шүү дээ. Скватер чи ерөнхийдөө нэг юм тал хэсэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгээ шилийн богд чинь өөрөө нэг хайхтар өндөр юм байхгүй. Гэхдээ маш их салхитай юм байлаа. Тэгээ нэг нутгийн хүмүүсээс асуухаар ерөөсөө манай Монголын баруун хязгаараас ихэл салхилсан салхи хамгийн эцсийн сүлдээ шигийн богдод юу яагаад одоо салхил дуусаа цаашаа гараа явдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө одоо Монгол Монгол нутгаар дайрсан бүх салхи шилийн богдод одоо стоп хийдэг. Тийм одоо зогсоол. Тийм. Тийм учраас одоо ирчүүд ч бай, одоо юунууд ч бай хүмүүс очиж ингэж юу би нэг өвөл удаа явж исэн байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь өвөл яагаад гэж үүрээ нөгөө нар мандахыг үдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэнд нэг хідэ хідэ ах нар нэлээ хаалан зөө нөгөө шилийн сайн аргээл нөгөө юуныхаа ингрийг ингээл дээлнийхээ дээлнийхээ ингрийг ингичээл салхи ингээл нэвтүүлээл гэж байна. Оо тэгэхээр ах яах вэ нөгөө хөөрцөн монстроос үүштэй бирчээ. Күртгэнийхээ жоох энийг ингээ сөхөө сөхчихгүй юу? Шинжэнгөө халуураад. Оо <laughs> Хариу байхгүй нэр ах нар чинь тийм зүгээр ингээд дээлийнхаа ингэрээ ачаад уурс авснуулаад. Ах жоохон жоохон хагаар оруулчихсан ингээд алдар үсэнгээ ал. Батлаа юу. Амар салхитай юм лээ. Ястаа нэвт салхисан биш тий. Харин тийм стайлтай юм. Тэгвэл миний мод ороо нис чадах нөө тэнд чи одоо. Аа салхид яваад өгөх байх. Би хэцүү хаа. Амар салхитай юм лээ тэр салхин зогсоод нөгөө нэг чи Монгол арх угаад байгаа юм уу гэж. Салхин их монголч болж өгөө юу энэ Монгол хамт. Үгүй <laughs> өнөөдөр л тэгээ таарчлаа. Шими арх угаа. Монгол шээ зисай зисай. Чи шими арх угаад байгаа юм уу? Шими арх. Аа. Ус ус ус. Аа. Та гаргахаар одоо их хаан хамшаалаад гоё угаад ах юм. Үгүй би нөгөө зогсуулаад байгаа байхгүй. Тэгээд ин газтай ус уугаад Тий, тэгээд ин газа гарах нөгөө зөксөөгөө арилгах гал. Ингээд би ч одоо захир захир нэг гой хамшаалаа. Захирдаг чинь хөдөө гадаа яваад бүр ингээд их монголчуу болчихсон ба харагдчихсэн юусэн. Өнөөдөр нөө энэ монгол цамц өмсөн. Хараад дэс бараг завлаад суудсан шахуу харагдаад байгаа үү. Яарэ нэг доогоро шар мар өмд өмсөө. Шарвар. Тэг шарвар өмсөн Монгол гутал модл өмсөн байгаа юм шиг. Гүг. Аа. За одоо тэгээд би нэг ийм e эмийг тойроос бас чамтай тойртой болон а сонсож байгаа улсуудаас ярмаар санагдсан юм аа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээд одоо сая нөгөө сүүлийн үеийн залуучуудаа хүмүүстэй ингээ уулзахын нэг бидний чинь насыг нэг үечилчээд байгаа шүү дээ. Z те бумеранг гэтэр гээл те. За биднийг болохоор нэг миллион юм гэтэр гээл ингээд нэг иймэрхүү үйлчлээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь би нэг сая нэг юм бас нэг судалгаа нэг юм юг харсан. Тэгээд энэ судалгаа илүү бас энэ биднийг одоо энэ үйлчилсэн настай одоо насны насыг ингэж үйлчилсэн нь илүү дөхөж очисон судалгаа юм болов гэж би харсан байхгүй. Сайн. Тий. Тэгээд энэ судалгаан дээр нэг дутуу орхисон юм нь миний зүгээр харж байгаагаар болохоор нөгөө давуу тал сул талуудыг бичээгүй юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгэхээр тооёртой энэ тал дээр бас бас нэг өөртөө ч үзэл бодлыг хуваалцвал яадгийн болоо. За зүгээр Z generation би яг яаж одоо хуваадаг хуваасан гэдэг үйлчлэлийн зүгээр нөгөө нэг 6 хэсэгт хуваасан юм байна. За 6 дахь нь бол бид нар бол ямар үе гэдгийг бол мэдгүй яг гэдэг тэд нар бол бидний хүүхдүүд учраас тэд нар бол юу яах юм бэ? За чимээгүй үе гэж бас нэрлэж байгаа юм байна. Энэ болохоор 1945 оноос хойш одоо дөрөгсөдийг энэ үед ангилж ордог юм байна. А тэгээд их төрөлтийн үегээд 1946-аас 1964 оны хоорондох улсуудыг их төрөлтийн үе гэдэг юм байна. За тэгээд их X үе гэж байдаг юм байна. Тэр нь болохоор 1965-аас 1980 он. За X үеийнх нь За тэгээд бидний миллениум миллениум үеийнх нь болохоор 1981-ээс 96 оных хооронд төрсөн үеийг. За тэгээ 97-оос 2010 оныхыг болохоор Z generation гэв. За тэгээ 2010-аас хойш төрөсдөг альфа үе гэж нэрлэгдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо яг бидний үе за яг Z-тэйгээ харьцуулъя. А доошоогоо X үеийнхэнтэйгээ харьцуулаад сул тал давуу талыг тоо хоёр маань одоо яг ингээд нэрлээд хилээчээ гэвэл юу хэлэх вэ? Би зүгээр яг хуу симбол болгоо хэлэхэд сая би нэг Z Z үеийнхэнтэй нэг ярьцлах хийхгүй юу? Тэгсэн чи миний толгоонд нэг ёнг гэл орж иртэл нэг үг хэлсэн. Тэр нь юу гэж манай үеийнхэн бол хизээч танаа үеийнхэн шиг манай үеийнхний зориг хизээч танаа үеийнх үеийнхэн шиг байр машин байхгүй гэж хэлдэг юм да. За Тэгсэн чи ингээ ботсон чи яг бидний үеийнхний зориг одоо те за нэг байртаа болчих. За нэг машинтаа болчих гэдэг үеийнхэн чи бид нар юм бэ штэ. Тэгэхээр ингээ ялгаа нь бол бас ингээд зорилгын хувьд ялгаа нь өөр байгаад байгаа байхгүй бас. Тэгээ тэр хүүхдүүдийн зорилго нь юу байгаад байна? Шал өөр юм байдаг юм бэ. Ерөнхийдөө за яг бүгд гэж хэлэхгүй. Гэхдээ дийлэн хувь. А манай 80-аад оны эм үеийнхний дийлэнх нь бол зорилго нь бол байртаа болох, машинтаа болох байгаад байгаа шүү дээ. Тэдний дийлэх хувь нь бол байртаа болох, машинтаа болох нь бол нэг хамаагүй шал өөр юм боддөг юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ сул тал, давуу талын ярилцгийг юу байж болох вэ гэж асуух гэдэг. Тэгээ энэ дээр тоор маань суваалцаар сонсож байгаа улсууд маань энэ тал дээр өөрийнхөө бодлыг хэлж бас саналаа хуваалцаарай. За төвшөөгөөс хэлэхөө. За згий одоо аюу марын юм гэдэг. Бүүмрүүд үстэй бид нар чинь. Биш. Бид нар чинь бүүмрүүдд ордог. Эм эм. А мянган замцсан болохоор милийн юм юм уу? Тий. Тэгэхээр би над хуваагаад байгаа маяг бас сайн ойлгохгүй юм одоо яг яагаад ч угаагаад идэх юм бүгд дээр адилхан хүн л байдгийг тэгээд нөгөө төрсөн одоо ямар яг э, технологийн үе муу төрсөн гэдгээр нь хуваагаад байна уу За одоо наад судалгааг заарахаар төрсөн он дараалшлаар нь хуваагаад ах шиг байна тий. Ер нь тэр одоо тэр байгаа технологи, технологи хөгжлийнх нь үе мууэр нь одоо тэгж байгаа тийм үү? Аа яг хувааж байгаа юм нь одоо тийм манай одоо бас сайн мэдэхгүй л биш одоо. <laughs> За би чамд бүр илүү тодорхой болохын тулд энэ судалгааг би ингээ уншаад үзүүлье за. Одоо энэ дээр ингэж байгаа байхгүй айгүй сонио. Ингээ өгч. За. Мань нэг л имийг мэдмээр байна. За. Яг юугаар нь бид ингэж хуваагаад байгаа. Мм. Энэ дээр ингэсэн байна. Аа 6 төрлөөр хуваачих. 1 2 3 4 5 6 а 7 8 юм байна. 8 төрлөөр энэ үеийнхнийг хувааж ялгааг нь гаргаж ирсэн байна. За тэгсэд чинь зориг гинэ. Энэ үеүүдийн зориг тоёртой хэр нийцж гин гэдэг үе. Одоо сонсороо. Чимээгүй үеийнх нь нөгөө нэг 45 оны төрөстийн зориг болохоор өөрийн эзэмшлийн одоо байр одоо юутэй хүрээлттэй болох тэр үеийн хүмүүсийн зориг бол өөрийн эзэмшлийн бүр дийлийнх нь ийм зоригтой байжээ. За их төрөлтийн үе тогтмол ажлын байртай болох. За 46-аас 64 оныхан болоод зориг нь бол нэг тогтмол байртай байвал болно гэдэг ийм зоригтой хүмүүс байж. За тэгээ ажил дараагийн үе нь болохоор нөгөө бүүмэр бүүмэр үеийнхэн ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг зорилгоо болгож байсан үеих. Одоо манай ээж аавынхан бол дандаа тэгж явдаг гэж. За тэгээ бид нар болохоор за бүр амар том зорилго нь бол яг хуу эрх чөлөө, уян хатан байдал. Энийг айгүй их эрхэмлдэм байна. За зэт үеийнхний зорилго болохоор аюулгүй доктортой байдлыг эрхэмлдэм байна. За тэгээд одоо манай альфа одоо манай хүүхдүүд бол ерөөхдөө а эрүүл сэтгүүл зүг айгүй их эрхмэл зорилгоо болгож явах юм байна. За тэгээ энэ үеийнх нь одоо ингээд дараагийн хувааж байгаа юм технологид хандах хандлагын ингээд хуваалсан байна. Тэгэхээр энэ нөгөө чимээг үеийнхэн бол баг энийг ашигладгүй юм байна. За тэгээд дараагийн үеийнх нь болохоор их үеийн технологийн хэрэглэгчд гинэ. Ихэн үеийн одоо технологи дөнгөж гарч байхад энэ 46-аас 64 он төрөсөд одоо технологи гарч явах үеийн эхийн үеийн хэрэглэгчнэр юм байна. За тэгээд манай ээж аав нар болохоор энэ дижитал технологичдыг цагаачд гэж үздэг юм байна. За тэгээд бид нар бол уугуул дижитал иргэд гинэ. Бид нар бол за манай үеийнхэн. А тэнгүүтээ төрөлхийн Z үеийнхэн бол төрөлхийн технологи эзэмшигчд юм байна. Одоо төрөлхтөн л энэ технологиуд байсан. Тэгэж шүү дээ. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь альфа үед дээр технологийн ертөнцийн шинжээчд гарч ирэх юм бэ. Зэтихнаас хязгаарч шинжээчд гарч ирэхгүй. А жинхэнэ одоо ориг шинжээчд бол энэ альфа үеийнхнаас гарч ирэх юм бэ. За тэгээд эдрийг хэрэглээг гаргаж ирсэн байна. Нөө чимээгүй үеийнхний хэрэглээ болоод автомашин байсан байна. Дараагийнх нь ТV байсан байна. За нөгөө бүүмранг үеийнх нь лаптоп гарч ирсэн юм байна. Бидний үеийнхэн дээр гар утас гарч ирсэн юм байна. Z үеийнхэн дээр нано технологи гарч ирсэн юм байна. За тэгээд альфа үе дээр болохоор IQ туслах төхөөрөмжүүд гарч ирнэ гинэ. Мм. IQ дээр суурилсан. Энэ айгу сонин судалгаа байгааз. Тийм байна. Тий. Тийм байна. За тэгээ харилцааны хэрэгсэл хамгийн их нь нөгөө 45 оныхонд бол захиа шуудан байсан байна. За дараагийн үед болохоор суурь утас байгаад за манай ээж аавын үеэс эхлээ мэйл ихэлсэн юм байна. За бидний үед болохоор сошиал сүлжээ байгаад Z үеийнхэн дээр болохоор ухаар ухаалаг төхөөрөмжүүд байнгута альфа үеийнхэн дээр чатбот гэдэг юм гарч ирнэ гинэ. Чатбот нь яа гэв. За тэр нь энэ ухаалаг нөгөө мессенжер эдрээс арай өөр төхөөрөмжүүд юм. Энэ ингээд дэлхийн нийтийн судалгаагаар ингээд одоо ингээд магадгүй гэсэн юмнууд байна. Тэгвэл яг л ингээд эргээд ботхоор энэ үе үед нь яг ингээд бид нар дээр яг болоод байгаа байхгүй юу? За тэгээд бас нэг сонин судалгаа нь суралцах хэм маяг нь албан боловсрал юм байна. Хамгийн ихний үеийнх нь. За тэгээд за би энийг ингээд доор нийтэлчихье. Тэгээд ингээд за тэгээд хөгжмийн талаарх юундүүд нь заяа. Бүүр хамгийн анхныг болохоор пенс тоглуулагчаар сонсдог гэсэн юм байна дараагийнх нь кассет тоглоулдаг байсан юм байна. Тэгээд бүүмранг үеигтээ чихвчний хөгжим гараад тэгээ бид нар дээр болохоор нэг iPad MP3 за тэнгүүтээ Z дээр болохоор стриминг онлайн хөгжим болоод за тэнгүүтэл хамгийн сүүлийн одоо одоогийн байдлаар Alpha үеийнх нь болохоор ухаалаг спикер өсгөгчнөр зүгээр хөгжим явуулдаг болж байгаа. Гэх мэтчлэн ингэж хувааж байгаа юм байна. Тэгээд би энэчнээс ингээд нөгөө суул тал давуу талуудыг за тэгвэл Z үеийнхний та нарын сул тал бол яг ийм. Аа тэнгуч нөгөө хөгжи эргээгээд надаас ийм үеийнхний та нарын сул тал бол ийм гэд ярилцсан баг. Альфа чинь хідээс хідэ он гэлээ. Альфа чи 2010 оноос хойш төрөссөн. Тана хүүч. Тана хүүгийн үеийнхэн болоод ирчих. А төвшөөд бол нэг Z үе байгаа шүү дээ. Тэ? Тэр байгаа байх юм байна. 97-аас 2010 он төрөсөн дээ. Хаа нэгэн газар байгаа байх гэж байгаа шиг юм бол тэний байл. Тийм. За тэгвэл одоо яг бидний үеийнхний сул талыг манай гэрч одоо баг 3 үеийнхэн байна. Харин тийм байна. 3 үе гэж бүүмрэнгаас байгаа мó. А альфа юу юм бэ штэ тий? Ер нь 45 оноос хойш гээд 2020 он хүртэл аваад үзэхэд 6 хувааж байгаа юм бол ойролцоогоор нэг үе нь бол нэг 15 жил орчин байгаад байна тийм үү? Энэ үед л ингээд технологийн хөвч төр амьдралын одоо үзэл бодол бүх юм ингээ өөрчлөгдөд байгаа хөөх. Төрхтөн л өөр байсан. Тэнгүүт 15 жилийн хугацаатайгаар тэгэхээр наад судалгаачийн наад судалгаачийн ихэвчлэн ер нь жоохон техник технологи дээр суурилсан судалгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр 15 жилийн хугацаатайгаар техник технологи өөрчлөгдөн хувьс чинь гэж ойлгож болох нэ. Тий. 15 жилийн үйлчлэлээр үйлчлэлээр тийм ээ. Тий. Аа, аравсаа аравсаа. Тий. Би болохоор хардаа наадахч бас юу ч ойлгодог байсан багхгүй юу. Аха. Тэгэл зээдлэхийн, эмлэхийн, альфалхийн, хинчхийн Тэгэд нэг э, тэр бүр сонирхож би унсчих байгаагүй. Гэхдээ сайн ингээд төгшөө ингээд амар гоё тайлбарлаад хэллээ. Аа. Одоо мэддэг болчлаа. Маш их баярлалаа. <laughs> Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг уу яг энэ зэт энэ юу инэ тэр нь бол яалтчгүй шинжлэх ухаан техник технологи дээр суурилсан үе гэдгийг бол бас ойлголоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс биш энэ үеийнхэнтэй энийг мэдээд авчихаар энэ үеийнхэнтэй бид нар яаж харьцах уу тий? А энэ үеийнхний сэтгэл зүй одоо хүүхдүүд маань гэсэн үг шүү дээ. Бас дүүнер маань тий. Тэгэхээр энэ үеийнхэнтэй бид нар яаж харьцах вэ? Энэ үеийнхний хүүхдүүд төрөхөд энэ техник технологи айл хэдийн байсан. Тэгэхээр эдгэртэй технологийн хувьд ярихад ч тэр одоо янз бүрийн дэлхийн янз бүрийн юм ярьсан ч тэр бид нар бас яг үндэ гологдохгүй байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Би нэг дээр бас нэг хэлжсэн шүү дээ. Би ингээл нэг э, нөгөө ажлаа хийгээ явжсэн чинь нэг нөхрийг аваад Тэгсэн чинь тэр тэгсэн шүү дээ. Одоо би ингээл хөгширж ийн инээ тэрэ гэсэн чинь чи техник технологиос л хоцрох юм бол чи өөрийгөө хөгшөрсөнд тооц тийм ээ гэж хэлчихсэн. Яг л одоо тэр л одоо юу юм байна л да. Тийм байна, тийм байна. Яг зүгээр э, би зүгээр ингэж боддог байсан. Заавал ингээд альфа инэ тэр MX гэхээс илүүтэйгээр зүгээр яг хүн өөрөө одоо 80 жил амьдрэх юм бол одоо өстө жихүү 20 20 жилийн ч юм уу 10 10 жилийн одоо үйлчлэлтэй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? 20 настадаа, 30 настадаа, 40 настадаа, 50 настадаа, 60 настадаа гэдэг 70 настадаа 80 настадаа одоо манайх чинь хилцэн мэдвэ шүү дээ 20 настадаа 20 30 настадаа яаж юу жилээ 40 хүрээ дөнгөж амс 50 хүрээд 50 жуу 60 хүрээд 60 амс гээл тийм ээ 60 жуу бол яг тэрнтэй л би бол тэрэнд арай нэг ойр байгаад идэг хөхгүй юм Тэгэхээр одоо юу гэдгийг би одоо 20 та хүүхдүүд одоо манай дүү жишээлбэл одоо ингээд 23 настай. Тэгээд би одоо дүүгийнхээ амьдралыг ингээд харахаар яг л миний туулсныг туулаад явж байгаа байхгүй тий. Тэгээ одоо би жишээлбэл одоо ингээд 30 гараал, нэлен гараал 40 хүрэл ирэхээр манай дүү ахад 30 настай болно шүү дээ. Тэгэхээр яг л миний нөгөө амьдралыг туулаад явах юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Аа. Байна. Байна байна. Тий. Тэгэхээр би бол яг хуу тий би бол яг хуу урд нь бол ерөөсөө уншиж үзээгүй нэзэд мэд энэ үе үеүүдийг болоод яг зөвөр миний ганц итгэдэг юм болоод яг 20 настайдаа тийм байна 30 настайдаа юм бэ 40 настайдаа юм бэ 50 настайдаа юм бэ гэсэн юм одоо их итгэж явсан. Гэтэ сая ингээ төвшөөгөөс их гой мэдээлэл авлаа баярлаа. Аа. Энд дэр би нэг айгүй чухал ямиг орхигдуулсан байна. Энд дэр ингэж байгаа байхгүй. Нөлөөлөгч зөвлөх тэ эдгээр энэ энэ үеийн улсууд одоо үе үеэрээ хаанаас нөлөөлөл авдаг байсан хаанаас зөвлөхөө болгож авдаг байсууд нь их сонин заяа. 45 оныхан болохоор альбан тушаалтнаас нөлөөллийг авд тэтрээс зөвлөгөө авдаг байсан. Одоо угийж тийм улсууд. Одоо ингээл эргээд баргадын дарга. Тий, баргадын даргаасаа юунээсээ тий. За тэнгууд 46-аас 64 оныхан болохоор хаанаас нөлөөлөл авч хаанаас зөвлөгөө авдаг гэсэн экспертүүдээс. Тэгэхээр нөгөө гаднаас ирж байгаа нөгөө гадны хүний экспертүүдээс аягүй их одоо нөгөө манай Орос ах нар өө яг Орос ах нар шууд харагдаж байгаа байхгүй тий. За тэгэнгүүт л нөгөө бүүмранг үеийнхэн ботлохоор дадл одоо нөгөө экспертүүдээс илүүтэйгээр дадлаг туршлагатай хүнээс нөлөөлөл авч зөвлөгөө авдаг гэсэн юм. Тэдрийг голчилж. Тий. За бид нар болохоор ямар улсуудаас нөлөөлөл авч зөвлөгөө авдаг гэсэн чинь найс нөхөд хамт олноос. Нөгөө э? айлнаас ч тий бидний үеийнх. Тэгээ зөвхөн ингэж амьдралаа алдсан хүмүүс өндөө өгдөг үст. Тий найс нөхөд нь айгүй их. Тий найс нөхөд бидэнд айгүй их нөлөөлдөг юм байна. Тий найс нөхдөд амьдралаа авч авж байгаа байдал найс нөхдийн одоо бидэн зөвлөж байгаа зөвлөгөө бид нар тэр усуудыг аюуг сонс тэр усуудад итгэдэг юм байна манай энэ үеийнхэн гэдэг юм бол тий а тэрнээс үүс тэнд дадлаг туршлагатай хүн тэнд эксперт ч юм уу тэнд албан тушаалтай юм хэлэхэд бидэрт нэг толгойд үлддэггүй юм байна л та за тэгвэл нөгөө зэт үеийнхэн чинь хаанаас зөвлөгөө юу авдаг вэ гэсэн чинь одоо ичнээс хүн байхгүй болчихж байгаа байхгүй за шууд ямар нэгэн форум ямар нэгэн ивент за нөгөө форми одоо нөгөө нэг форум явагддаг штэ тимний форум, иймний форум. А нэг бол ивентүүд янз бүрийн ивэнтүүд тэн дээрээс очиж эдгэр айгүй их зөвлөгөө юм хум авдаг юм байна. За тэгвэл TEDx илүү TEDx. Оо одоо TEDx эдрээс эхлэв. Аа тий. Аа за. За тэгэнгүүт л альбом үеийнхэн ерөөсөө хаанаас энэ нөлөөл хаанаас энэ зөвлөгөөг авах уу гэж ерөөсөө онлайнаас. Ингээл ядаргаатай. Тэгэхээр энэ ингээ хандлага энэ юм ингээ одоо хаашаа чиглэе явах уу? яах уу гэдэг чи ингээд а одоо энэ нөгөө бүүмранг үеийнхэнд те одоо энэ нөгөө нэг юунуудад бид нар хизээч тэдэрч зориулсан ивент ч юм уу эсвэл тэдэн зориулсан онлайн сургалт тэдрийг хийх юм бол ер нь дийл их нь хүлээж авч тэнд сууна гэж байхгүй гэж байгаа. <coughs> Яг түр сэтгэл зүйн тэдэр тийм хүлээж авахгүй нэг бол эксперт нэг бол албан тушаалт тийм л юмаа сонсно. Мм. Мм ялгаа нь энэ л юм байна. За. За ерөнхийд бол энэ үйлчлэлийг ойлгож авбуу ер нь бол би энийг бас анх гарчаа. Хөө энэ ям энэ нөгөө юу юм бэ? Цогоод авахшил боллоо. <laughs> Энэ нөгөө нөгөө анрид гээд сайтнаас явуулсан судалгаа юм байлээ. Тэгээд энэ ингээд нийт Монголд хийгдсэн судалгаа юм. Монголд хийгдсэн. Ингээд э, төврийн судалгааны Тэгээд энэ юу юм бэ лээ? Тэгээ энэ дээр бас мэдээж энэ бол 100% үнэн гэж байхгүй. Гэхдээ энэ бол надад худлаа биш ортоо байгаад байгаа байхгүй. Надад бол хувьдаа бол тийм санагдсан. Тийм. Тэгээд би энэ дээр нөгөө нэг тэр охинтой нөгөө одоо Z generation манай үеийнхээ хоёрын сул тал давуу тал хоёрыг ингээд ярилцсангүй юу? За тэгсэн чинь нөгөө Z generation-ын биднийг юу гэж хардггүй гэд гисэн чи танаа уугийнхан болвол айгу худалч гинэ. За. Айгу их тийм захирн тушаахдаг гинэ. За. Үнэ яг зөв. Тий, захирн тушаах гад байдаг. Айгу их өөрсдийнхөө үзэл бодлыг тулах гад байдаг. Тэ? Аа тэгээд айгу зөрүүд энэ бол манай үеийнхний сул тал юм байна. Тэгэхээр бид нар бас энийг мэдээд авчих хэрэгтэй. Аа. А тэгээд а а тэгвэл манай зэтийнхний султаар Тэнгүүл би зэтийнхэнд хэлсэн байхгүй. Тэгвэл танаа уугийнхан бол тууштай биш. Айгүй итгэмтгий. Тэ? Тууштай биш байхгүй. Одоо эдгэр чи ингээл янз бүрийн ажилд орох ч юм уу тийм бол бид нар бол ингээд те яг тэгэхээр битгий <laughs> зориг чи нөгөө байр машин байгаа учраас ажилдаа зоригтой тууштай яваад байгаа байхгүй юм аа. Тэгээд тэд нар чи зориг шал өөр учраас ерөөсөө аливаа нэг юм тууштай биш. Тэгсэн чи бас үлээ зөвшөөрч идэв шүү. Аа хоёр үеийнхэн халз үзлээ штэ <laughs> сая юун дээр чи нэг. Тий. Тэгээд сонирхолтой. Тэгээ эдрийг би ингээд бодохгүй. Тэгээ танаа үеийнхэн манаа үеийнхнийг бодвол илүү аимхан юм зөрөгтэй орч чаддггүй. А манаа үеийнхэн болвол тэгсэн чи бас тийм ээ гэж тэгж байна. Аа. А мэдээж бол. Энэ аимхаа бид нар аимхаа гэж байгаа юм бидрийг Үгүй бид нар аимхан. Тэд нар бидрийг бодох юм бол жоохон аимхан. Ялваа нэгэн бизнес ч гэдэг юм уу, альваа нэг юм баха ёо өөр өөр л явчихсан. Тэглээ. Яг би бүгдийг хэлээгүүтэй гэдэг нөгөө чи ингээ дундажлаа гаргаж ирж байгаа шүү дээ, тий? Аа. Аа ингээд нилээ юм ярьсан ярьсан тэгээд сайн муу талуудаа нилээ ярьсан. Аа тэгээ сайн талуудаа ингээ ярьсан чинь за мэдээ зээц генерашийнханд бол одоо юмыг маш хурдан сурдаг ийм бидрээс илүүтэйгээр маш хурдан сурдаг давуу талтай хамгийн том давуу тал нь бидний үеийнхнаас альва юмыг а тэгээд юмд анализ хийхдээ а бид бол нэг юмн дээр тулгуурлаж ингэдэг бол эдгээр бол олон талын юм дээр тулгуурлаж анализ хийх тийм чадамжтай юм бид бүр цаанаасаа төрөлх яагаад гэхээр төрөх ухаан орохтны нөө интернет маш олон талын мэдээллүүд бүгд байсан учраас Тийм биднээс илүү давуу талтай юмнууд нас зөндөө байлээ эднэрт бол. Тийм багт. Гэтэ мань бол нэг юм хэлчихв. За. Би бол тэгж боддөө штэ. Интернет байснаар бол интернет нэг их давуу тал бол болохгүй байх гэж би бодод байд. Яг тэгвэл энэ чинь энэ үеийнхэнд миний одоо анзаарж байгаа амиг э, юм болохоор нөгөө нэг төрхөөс нь ахуулаад интернет гэж юм байсан Аа тэгэд одоо интернетээр бүх мэдээлэлүүд байна гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ энэ ч бас жоохон хэцүү санагдаад идэг надад сайн нэгтэлж яахгүй болвол а их сурвалжийн сайн үзэж яахгүй болвол худлаа байх магадлал өндөртэй. А тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаа дахиад бидний нэг давуу тал бас гарч ирж иж магадгүй. Аа. Бид нар ганцхан интернет нөгөө төрөхд байгаагүй болохоор сүүл бид нар их одоо шин Z үеийнхэнтэй би сая л бодлоо л да Z үеийнхэнтэй харьцуулах юм бол а манай уугийнх нь нөгөө нэг төрөгтөн байгаагүй учраас чинь дутуу өгсөн штэ тэд нар энэ зэт уугийнхнаас а тийм болохоор тэрийг нөхөх гээд бас их хичээнтгүй байж магадгүй гэж бодлоо бид нар тий бид нарыг нөхөж технологид суралцаж цаг үедээ нөгөө нэг нийцэж алхах гад одоо яг гэвэл ингээл наацхан харагдчих штэ одоо худалдаа а худалдаа гэдэг юм чинь зөвхөн 3 дугаар хороосоо хуц зардгүй ма одоо фэйсбүүкээр зарж болдго юм аа гэхэд ер нь одоо ингээд зарж байгаа үе үеийнхэн одоо ихэвчлэн бидний үеийнхэн байгаа ч тийм онлайнаар одоо онлайнаар зарах гал тэрэнд чинь суралцаал нэг лайв хийж буруудаал хоёр дахьоос нөгөө бэлэгтэй лайв хийгээл а гурав дахаас нь нөгөө тийм паблик токрогоотой шеэрмэр гээл хүнээ ихсгээл бас тийм ээ эн чинь бас нэг бодлын харангууд нөгөө нэг бидэрт бас тийм юу байна л да хичээл зүтгэл хурдан суралцаж нөгөө одоо тэр чинь зэд үеийнхнээс ураагүй тодорхой шүү дээ. Аа. Тэр чинь дэлхийн нийтэд одоо нөгөө нэг тим юм яаж тим арга техник явж гин, маркетинг явж гин гэдэг юм уу тэргээр нөгөө нэг хурдан ингэж хууцаа идэвхжүүлж ийж гэдэг юм уу тэрийг бид нар харж суралцаж ингэж маш хурдтай нөгөө байр машин авахын тулд явж гин гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тэгээд тэгж яваад ингэж тим нэг давуу тал байж болох юм гэж би бодлоо тэгээ байр машины хувьд бол би бол байнга л хэлдэгтэй яг амьдралын зорилго бол байр машин байж болохгүй тэгээ бүх хүн нөө нэг аа заавал машинтай байртай байх ёстой ч юм уу ч юм уу тэгэхээр бас бүх хүн бол нэг байр машин гэж боддггүй л ах яг нь судалгаа гэдэг юм чинь бас жоохон хайрцангуй шүү дээ тэгээ эдийн болохоор бүгд их хэлээг нэг дийлэх ховно гэдэг байгаа байхгүй танаа үеийнхний дийлэх ховийнх нь зорилго байх байх болох гэдэг байгаа байхгүй а зэт үеийнхний дийлэх хов нь бол байр машинтай болох тэр аха их судалгааг мань нь бол зурхаатай адилхан байх л гэж боддгийг юм. Аа. Судалгаа зурхаа хоёрыг л ер нь их ойрхондоо л гэж бодоод байна тий. Тийм нэг юу давуу тал ч гэдэг юм уу байж болох юм байна гэж сая бодлоо. Зөв зөв. За бид нар байхгүй байсан юм болохоор одоо нөгөө нэг яг бид нар ч нөгөө яг залуу насн дээр нөгөө ийм юм руу орчингууд нөгөө хүмүүсээсээ дутхгүй гэдэг яг ажил амьдралд нөгөө нэг зайлшгүй тулгараад тэгээд сурцаад байгаа бах тий ордоо. Тэгэхгүй бол нөгөө тойргийн гадна э, нөгөө үеийнхэн чинь юуны төлөө тэгээд амьдраад байгаа нэг. А тэдний хүсэл зориг бол ерөөсөө дэлхий болсон бэлээ. Дэлхий. Тий. Тэдний ярьж байгаагаар бол та нар тэгээ юу хүсэж мөрөөддөг, юу зордтыг гэсэн чинь бид нар бол хизээч байр машин зорихгүй. Бидний үеийнхний дийлийнх нь бол дэлхий рүү гарах, дэлхийтэй хөл нийлүүлэх бидний зорилго бол энэ гэж л. Тэгээд дэмжээл хараа сууж ахас те дэлхийн хүн болох гэж байгаа байхгүй. Нэг хэсгийг дэлхийд гарцуулдаг л. Дэлхийн хүн болох гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар тэдний насан дээр чинь дэдий одоо бас яг тийм бодож байсан уу үгүй юу гэдэг чинь бас ингээ анализ хийх болчихж байгаа байхгүй. Яг тэдний насан дээр бол бид нар бол за дэлхийд далдахтай тийм хүн болно доо гэсэн бодол ер нь байсан үгүй юу гэдэг дээр бас манай эм үеийнхэн бас бодох л хэрэгтэй бэл. За за бодё доо. <laughs> За энд энэ энэ судалгаа бол би бол бүгдийг гээгүй мэдээж энэ чинь ингээд хувлаа дийлийнх нь гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ сонсож байгаа улсуудах юм бол энэ дээр бас дутуу орхисон бид гурвын хөндөөгүү сэдвч тийм үү а магадгүй энийг сонссон мэрэгэн сонсогч та бас өөрийнхөө бодлоор тий За эм үеийнх нь нэг иймэрхүү юм болов, Z үеийнх нь нэг ингэдгийн болов. За айлбаа үеийнхэн дээр бол ингэх байх гэсэн ч юм уу те. Иймэрхүү юмнуудыг гоё харамгүй хуваалцаараа эдчин бидэрт бүгдд нь ингээд гоё мэдээлэл болж үлдэх юм аа. Тэгээ надад бол энэ альфа үеэс эхлээд бол энэ технологид анализ шинжээчд гарч ирнэ. За ингээд шин шин ингээд бүр ингээд эдгэр чин технологийн хувьд бол ингээд яг бидрийг бодох юм бол ингээд нэг хоёр шатаар ингээд агтсан одоо хүүхдүүд маань ийм төвшөнд очноо. Тэгэхээр одоо бид нэр эм үеийнхэн маань хүүхдүүдэд технологиос хол өсөхгүй тий ингээд байхаас илүүтэйгээр энэ технологиг ойлгуулах нь илүү чухал юм байна гэдгийг л мэдэж авсан. Тий зарим хүмүүс чинь ингээд iPad-наас нь утсаас нь ингээд холдуулах гал тий Ингээд тэр бишэн байна л юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Гэтэ ер нь бол ээж аауд бол ойлгоцсон байлээ шүү дээ. Яг анх ингээд гарч ихэд чинь за гар утснаас хол ойлгоно, iPad-наас хол ойлгоно гэдэг үсэн. Тэгсэн одоо бол ер нь бол эцэг эхчүүд бүгд нэг цагийн хуваартай болсон тийм. За эхлээ гэрийн даалгавраа хий, тэдээс тэдэн цагийн хооронд iPad үтэн, тэдээс тэдэн цагийн хооронд тэрүүгээрээ тоглоно, хичээлээ хийнэ гэдэг Тий. Тэгэхээр бас э, бас iPad гар утсыг бол 100% хориглчиж бас болохгүй байгаад байгаа юм. Болохгүй. Тэгхийн бол нөгөө төвшөөгийн ихтгэр тойргийн гадна таны хүүхд үрдэх гээд байгаа байхгүй яг энэ үед дээр. Тий. Тий. Тэр бол үнэ. Тий. За за өнөөдөр миний сөхсөн сэдв бол энэ байлаа гэж. Энийг би үр дээрээс хойш тоёртойгоо нэг хуваалцаад нэг сайхан буу хаалын юу гэж бодоод байсан. Тий. Даач манай хоёр нь бас сайн мэдхгүй болохоор бас гой буу алж чадсангүй тийм байх юм шүү. Гүү гоё л өстэй. Дэвлээ өгш. Тий. Тэгтээ манай хоёр нэг жоохон маанагт. Маанагт. Мэдээсээ ойлгохгүй бол аа муухай өгшчлөө юу. Йоо. Би яг хөө энийг Тэр юу яа ёо би юу яа ёо гэж саналаараа бүүмранг руу орж ирдүү. Э, энийг би бас мдээгүй ахтай та хоёртоо бас адилхан ойлгоо. Эмүүдийнхаа нэр үндийг арай гутаач. Яа. За энэ уучдах уух уу? Манай эмийнхаа уучдаараа би саналаараа бүүмранг доошоо явлаа. Йоо. За энийг тэгээд яг уу нэг нийтэлчихье тий. Юун дээр тойрлоо бас би явуул. Тэгээ тэгээ тэгээд хүмүүс бас тэгээрээ өөр бас гоё мэдээллүүд байх юм бол хуваалцах байлгүй тийм. Би бас энийг сонсоод энэ судалгаанаас илүүтэйгээр тийм а бас энэ Z generation гэх эмүүд маань итэр өшөө гоё юм нэмж бичвэл бидэрт айгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм үст тийм. Аа. Яг тийм. Тийм байна. Гоё сонсогчтой мэдвүштэй юм байна. Тийм. Аа. За за за дараагийнхын тоо ер маань ямар сэдвс өгөх вэ? За. За төвшөө явчих. Үгүй төвшөөгийн гэр нь ингээл байндаа өөрчлөгдөж юм. Чи өрөө өрөө дамжаа яваад басарсан шүү дээ. Тийм сайн болон болтой болсон. Аа яа. Хүний амьдралыг юм хэрэггүй шүү дээ. Хэрэггүй шүү дээ. Өгч гэрэл чийдэн сайтай байх тэгэл болно шүү. <laughs> За нэг ийм аа энэ подкастыг сонсдог нэг залуу надад хэлсэн байсан. Аа за юуны талаар нөгөө хоббины талаар тэрийг би нэг сонирхчихв. Аа хобби гэж яг юу юм бэ? Хүнд хобби заавал байх ёстой юу? Аа тэгээд та хоёрын мэддэг бас тийм сонин хажин хоббитэй хүн хүнтэй таарж ирсэн үү? гэсэн асуултыг асуугаад та гурам нэг ярилцаад үзээч гэж хэлсэн. Тэгээд тэр залуугийнхаа хүсэлтийг ёсоор болгоё. За. Та хоёр нэг хоббины талаар нэг санаа оноогоо хэлээч. Хобби гэж юу юм? Заавал байх ёстой мó? Аа. За жиг хоббитой хүнтэй харалдаж байв уу? Жиг хоббичтийн их оронгоос ирсэн хинээс очроогоос эхлэе да тий. За окей. За хобби гэдэг зүйл бол заавал байх ёстой. Аа за энэ хоббиноос бол их аж аргалыг л олдог л гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ. Америк улс бол э, стол нэр хоббиний их орн. Тэнд э, байхгүй хобби гэж байхгүй. Бүгд байгаа тий. Ерөөсө чи юу сонирхох нь юу хиймээр байна юм болгоно ерөөсөө байж идэг дэлгүүр нь ч байж идэг сонирхдаг тэр группүүд нь ч байж идэг те mm -hmm. Э, тэгээд э, яг уу би ингээд Америкт 3 жил болсон. Америк улс надад өчнөө юм өгсөн, өчнөө юм ухаар болсон. Гэхдээ хамгийн том өгсөн юм хоббигоо олсон гэж би өөрөө бодоод идэг байхгүй юу? Би өөрөө ингээд юм юмд их дуртай л да. Монголд урд нь Монголд амьдардаг байхдаа ч гэсэн ингээд юм юм оролдоод хуучин машин аваад хууч үзлээ те. Аа тэгэл одоо ингээд янз янз юм ингээд оролддог гэсэн. Гэхдээ ерөөсөө тэр ингээд юм миний сонирхол биш байсан байгаа байхгүй юу. Гэхдээ би тэрэнд бол ингээд улаардаг байсан. Тэг Америкт ирээд би бас бас зөндөөл юм сонирхчихсан. Би бүр модоор юм зорж хүртэл үзчихсэн байхгүй юу. Тэг явсараа байгаад яг камер гэдэг имийг олоод за тэрэнд бол за өчнөө цаг зав маш их хөрөнгө зарцуулсан одоо юу гэдгийг цаг заваа зарцуулсан те тийм тийм учраас би одоо яг тэр камер их миний хобби гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр бас би одоо бас энэ э, хэдэн дүүнэрийнхаа найзууд найзууд хэлдэг байхгүй юу? Заавал хоббитой болоо. Хобби гэдэг зүйл бол чухлаа. Тэрэндээ цагаа зарцуул, мөнгө зарцуул, тийм ээ, улаар хүн заавал сургууль сураад мэдлэгтэй болоод ингээд мундаг болохгүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Аа яг хоббигоо олоод тэр хүмүүстэйгээ одоо цуг одоо хобби нэгт хүмүүстэйгээ бас тэр юм ингээд судлаа, цааш нь хөгжүүлээд за тэр нь тулсны дараагаар яг тэр хоббигоороо сургуульд ороод илүү том профессорудаас одоо тийм юу авдаг ч юм уу те мэдээлэл мэдлэг авах юм бол яг одоо одоо тэр хоббигоороо мөнгө олж болно гэсэн л одоо хамгийн одоо юу сагчч байдаг юм уу хөл бөмбөгчч байдаг юм уу ерөөсөл 100% хобби шүү дээ тэдний тийм биз дээ одоо дуучж байна бүжигчж байна одоо энэ ингээл мундаг мундаг алдартай явж байгаа хүмүүс ч тийм бүгд л хоббигоор л тэгж одоо ажиллаж амьдарч их мөнгө олж шүү дээ тийм тэгэхээр ер нь бол одоо би ч гэсэн хүүдэж хүртэл одоо яг одоо хоббиг нь олж өгөхт нь би туслана л гэж ерөнхийдөө боддtiin. Тэрнээсээш би ингээл гэрийн даалгаврын хийгээл одоо юу гэдгийг нэг ингээл илүү дутуу юм яриад ингээд авахгүйгээр зүгээр миний хүү юунд дуртай байна те энэ хүүхэд ямар өгөгдөлтэй байна юунд сонирхолтой байна бүр багаас нь хоббиг нь хөгжүүлээд өгчдөг юм уу гэж би одоо зүгээр боддгийг. Би яг 30 настайдаа би хоббигоо олсон. Гэхдээ би хүүгийнхээ хоббиг 10 настайд нь олоод өгчээл гэж боддог байхгүй юу? Тэгээд тэр хүүхэд 20 жил тэр хоббигоо хөөгөө явчих 30 жилийн дараа болов бас л арай өөр өнцгөөс харах байл үүдээ тийм ээ. Тэгэхээр яг хобби бол за ер нь бол энэ амьдралд бол маш чухал миний хувьд бол гэж хэлмээр байна да. За тэр сони харч хоббитэй хүнтэй таарсан. Оо таарсан, таарсан. Америкчууд ч бас гажиг шүү дээ. <laughs> Яадаг хобби вэ? Яадаг хобби вэ гэдэг гэсэн чи манай гэрийн хажууд нэг юм парк байдаг байхгүй юу? Бүгд бүгд тоглолтой хүмүүс волейбол, волейбол тоглолтой. Тэгээ би тэр дүүгээ тоглоулаа ингээ харж исэн чи нэг 10 20 хүмүүс цугларсан байна. За. Тэгэл ингээл ноцолдоо очж байгаа юм шиг ингээч байгаа юм шиг. Тэгээ яваад очсон чи юм хутаг заяа. За. Тэг ингээ хутгалдаг. Аа? Тэг тий, тэмүүлээ хутганаасаа ингээ холддог заяа. Одоо тэрийг спорт хийм үү, юу хийм багслан гэл хобби руу цугларсан байгаа үстэй бид нар. Тэгээд тэнд нэг юм нэг юм ахлагч байна аа. Нэг биш шар юм байгаа байхгүй юу? Ямар ч нэг хэдийн өвсөлгүй шар юм нар ингээ нэг нь юм хутга барьцсан. Гэтэ тэр хутга нь яг нөгөө ингээд ордог хутга шүү дээ. Аа. Тэ. Жигүүл ингээл дайр. Тий ингээл дайрх юм. Аль нөгөөх нь барьж аваал ингээл хий мэдгүй. <laughs> Юу ч олоолаа юм ганцаа суудаг өгөөд нэг нэг партнертэй ингээд тавь. Тэгээ өдөр болго ирж тэнтэн тэгдэг. Тийм гардын тулаан молооны юм юм байлгүй дээ тий. Тийм би гардын тулаан гэхэр чинь одоо ингээд гар марч юм уу тийм оролцохгүй юм. Тийм хотог барьчаад нэг юм эвсэлгүй үйдэг. Тэг тийм болоод тулааны спортын төрөл юм болоо яа тийм болоо. Хөөс сонил энэ тий бас наа. Ястаа сайн тийм би. Тий. Тэгэхээр бас тэгэл ингээд одоо тэр чи хоббирч л байгаа зү тийм ээ. Аа. Тэвчтэй тэгж л байгаа байх. Э, тийм тэнийг хоббит дээр бас уулзчихлаа. Уучирч ийлээ тий. Тэгээ одоо тэгтээ ингээл загас тижээн гэдэг чинь хүртэл хобби шүү дээ тийм ээ. Ажил гэртээ тижээн гэдэг чинь ч хүртэл хобби. Ном уншина гэдэг чинь хобби. Тэгэл яг л нэг хүн дуртай юм а дурлаж хийнэ гэдэг чинь л өөрөө хобби болчиход байгаа. Аа. Одоо юу гэдэг камера барайл одоо ингээл YouTube-д бичлэгээ хийгээл влог руу бол бас л хоббироо л явж штеп тэр чинь тий. Тэр энэ чинь мэрэгжил биш штеп. А энэ хоббиг харин дараа нь яаж мэрэгжил болох уу гэдэг чинь л өөр асуудал болчиход байгаа штеп тийм ээ. Тэгэхээр ч одоо хүн болгонд хоббир дүүлээд одоо ингээд монголоор дүүрэн л одоо ингээд Land Cruiser crew гээл ингээл хөдөө гадаа яваад Pajero crew ч гинөө ингээл хөдөө гадаа яваад ингээл ингэдэг бас хоббирж л штеп тий. Тэгэхээр бас нэг амьдралаас авах нэг чухал юм л байх гэж бодод байдаг. Тэгээ ямарваа нэг юмд хоббироор дурлаарай, мөнгө зараарай. Аа. Тийм. За, болцсон нөхөө. Болцсон болцсон. Аа. За, миний хувьд бол бас очроотойгоо ижилхэн нэр хобби бол зайлшгүй хүнд байх хэрэгтэй гэж би өөрөө хувьдаа боддог. Хобби байснараа өөрийгөө өөрийгөө олоход нэг шат ахиж байгаа болов гэж бодоод байгаа байхгүй. Яг хоббиноос л эхлэх юм бол би яг ямар хоббитой болоо би яг юунд дуртай болоо гэдгээр тодорхойлоод эхлүүл яг өөрөө өөрийгөө олох одоо зөв хаалгаа нээж ийна л гэж ойлгоод байгаа. Тий, тэгээд би ингээд сая ингээд чамааг ярьсан чи би юу н анханасаа юу ямар хоббитой байсан бэ гэсэн чи бас яг ингээд чамтай адилхан бас янз янзын юм хоббир явж исэн юм байна. Тэгээд Одоо ингээ эргээ ботсон чинь миний сонин нэг хобби нөгөө нэг нөгөө дээрүүд бидрийг жоохон байхад нөгөө нааддаг нөгөө бохиодаг байсан шүү дээ. Тэ данаал данаал тий. Тэрнийг амар цогцолдог байсан. Тэ зургнуудын хөө хөргөчий чинь дүүртэл наага тэгээд би бүр юм альбом хийдэг байсан. Тэ надад ийм альбом байдаг байсан шүү дээ. За тэгээд тэрийг цуглуулдаг байж байгаа дараа бөглөө цуглуулдаг болоод одоо энэ Z generation тэдний юуны бөглөө цуглуулдаг гэсэн гэхээр эдгээр гайх бах, шоолох бах тий. За Z-д яг энэ альфанууд бол бүр мэдчихгүй. Бүр гайхан тий. Тий, бөглөө цуглуулдаг байсан. Дараа нь чихлийн цаар цуглуулдаг байсан. Амар сонирн богоц. Хоббиро тэгээд нөгөө шил тушаадаг байсан шүү. Хэд хүртэл гайхан шүү. Гайхан тий. Тэгээд энэ бүгдийг хийдэг байжээ. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хотод орж ирээд тэгээ хүүхдийн ордонд яваад хүүхдийн ордонд энэ жүжигчин мэрэгчлэр драмын дугууланд яваад тэгэл тэгэл энэ маань ерөөсөө яг жигхэн нөгөө нэг одоо өөрийгөө одоо яг нээхэд те туслахад үнтэй хөв нэмэр оруулсан юм болоо тэгэл одоо ерөөсөө тэр хүүхдийн ордонд орсон тэр цагаас эхлээл ерөөсөө одоо хэрн энэ урлаг энэ театр кинотой холбоотой л жиндөө дүрсний урлагтай. Нэг ч хаяагүй хоббир бол явж байна. Тэгээ энүүгээрээ үртэл яг ингээ үргэлжлүүлээд мэрэгжил эзэмшсэн, дээрэс нь мэрэгжлээ ахиулсан байдаг юм би. А тэгээд тийм учраас ийм амжилттай явж байна гэж. А бас амжилттай гэж үнэлж байгаад баярлалаа. Бас тэгээд бас нөгөө хөрөг цэг нь арай өөр газар байгаа учраас одоо бас их юм хүлээж ийна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийш штэ. Тий, тэгээд яг хуу анханасаа ингээд яг хуу ингээд олцсон ч юм уу тэрлүүгээ хүсэж мөрөөдөө явах явхаар илүү амьдрал өөрөө утга учиртай завгүй болдгүй юм байна. Тэгэл ингээд юу хийхээ мэдэхгүй яахаа мэдэхгүй явж байгаа залуучууд ах юм бол хоббигоо л олчих юм бол чиний амьдрал тэгэл өглөө болгон сэрхэд юу нэг айгүй сонирхолтой өнөөдөр тэрнийхэн төлөө те юу хийх вэ би сая би нэг ном дээр сонсчихсан юм а би зорилгынхон төлөө амьдрах уу эсвэл хүсэл мөрөөдлийнхэн төлөө өнөөдрийг зориулах уу гэдэг хоёр сонголт үргэлж амьдрал өглөө босоход биднийг сонголт хүлээж идэг. А хоббигоо олцсон хүн байх юм бол тэр зориг хүсэл мөрөөдөл эдрээс илүүтэйгээр илүү их чиний амьдралыг те өшөө цаашаа хурцтай идэвхтэй чамайг хурцтай идэвхтэй болгоно гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн сонио харж исэн хобби гэх юм бол би энэ түлхүүр цуглуулдаг эмгтэн үнтэй нэг таарчсэн шивэдэд амар сонио. Ямар ч хамаагүй түлхүүр. Тэг энийг яадын гэхээр энэ түлхүүрний хийц ян зүрээ тэгээ би хэлчихсэн. Би нэг чамд нэг оогт амьдралдаа харж байгааг түлхүүр харуулах хэсэг нөө Монгол цойчны <laughs> түлхүүрийг харуулах хэсэг. Тэгээ зургийг нь харуулсан чинь надад байхгүй юм чи оргиороо. Тэгс чи энэ ингээ түлхүүр юм уу гэх тэгээд гайхаад хэлчих тэр. Тэгээ тэрний цуглуулганд бүр миний ч өөр бүр энэ төлхөө рүү гимэрх сонин сонин төлхөөнүүд бас байлээ. Тийм харж ирсэн. Бас сонин л юм бэлээ. Сонин юм топ ирдэг. Тэгээ эмхтэй үнгээ бодохоор тийм байна. Тийм. Мм. Тийм байна да. Тэгээ тэнд э, одоо би тэр эмэгтэйд би одоо жихрийн цаас цуглуулж ирсэн бөглөө цуглуулдаг гэснээр ярил тэр одоо бүр саваад болох байлгүй тий тээ Тэгтээ бас нөгөө юм цуглуулдаг хоббитэй хүмүүсээс ойлгох баха. Ойлгох бах тий. Тэгтээ жихрийн цаас уу гэл одоо гайх бах та. Тэгтээ бөглөө цуглуулна гэдэг бол бас гоё юм шүү дээ, хобби шүү дээ. Тийм үстэ улс орон болгонд очиод очиж уусан бивнийхаа ч юм уу уусан ундааныхаа бөглөөг ингээл хадаал бас цуглуулдаг бас нэг нэг бодлын гоё хобби. Тийм бас сонир тий. Тийм манайд чи одоо юу гэдгийг нэг э, очоод нэг оцсон улсынхаа зоосыг ч юм уу эсвэл оцсон улсынхаа нэг юм хөрөгчөн дээр наалдаг юмуудыг ингээл аваад цуглуулдаг шүү дээ тий. Тэрний оронд бас нэрээ наад нав чиний бүглэг бол тэгээд үргэлжлүүл явал бас сонир юм байна. Таиландд очоод бас үндэсний ундааг нь ууж үзээл. Тий. Аа бас нүдчээл гэрлүүгээ авчиж цуглуул бас гоё. Гоё санаа өглөө төвшөө. Тий, тэгээд бас энэ нөгөө Америкт бас энэ нөгөө машины энэ нөгөө дугаар цуглуулдаг усуд амар их байдсан билээ те бас. Нөгөө одоо хот хотын тэгээ он оны а магадгүй бас байгаа хөө тэгээ. Би юу Шведэд нэг бааранд орсон чинь тэр баарных нь эзэн тим цуглуулдаг орон орны машины тэгээ тэр одоо би одоо заримдаа энэ зармыг хусдаг байх таа гэж бодсон. А магадгүй. Тий ингээ машины нөгөө юм юу номерууд ингээ ханаараа тэрч өрцсөн ба бас сонирхол харагддаг юм бэл пап яг тэр цуглуулдаг хүнийг харах юм бол нөө орж ирж байгаа хүмүүсээс илүү дутуу номер байх юм бол өгч бас өгдөг баг тий Тэг яг үнэ. Тэгээ он онор бүр тэр дээр үеийн тэр машины одоо ямар мужийн ч гэлээ те тэр мөрний юу бас сонирд байсан юм биш. Харахад гоё юм байна. Тий. Тийм байна. Бас юм цуглуулдаг хол байгаа. Тэгээ өөрөө бас гоё төгцүүлт болох юм байна тий. Тэр ингээд номер тавьчих юм бол тийм байна. Тэгээд тэрүүгээр пабийнхаа ханыг тэр чигтэн дүүргэцсэн байсан тэр. За хоббитой хүмүүс байх юм бол тэр одоо комментендор одоо тийм ээ. Тэгээд ялангуяа одоо юм цуглуулдаг хоббитой хүмүүсээ үл нэрээ бас сонирхуулаарай. Яг юм бас манай монголчууд ч гаж сонио ч хоббитой. Гаж гаж юм цуглуулдаг шүү. Тэ? Одоо миний цуглуулдаг хобби кино л цуглуул. Кино, ном хоёр цуглуулж байгаа шүү дээ. А чи бол DVD бол сайн цуглуулдаг гэсэн тий. Тэгээ одоо сүүл рүү Blu-ray болчихсон. Өө за. Тэгээд л энэ технологич өөрөө сайжраа. Тэгээ одоо энэ Blu-ray ч одоо хоцрогдоод шүү дээ одоо. CD хэрэглэдэг юм байхгүй болоод шүү дээ. Харин. Одоо баг ингээл хаартан дээр цуглуулад байна уу? Тэгээ одоо хэд чинь дандаа нөгөө кинонууд чи дийлийнх нь стриминг болж байна. Тэгээд нөгөө юунесээ ингээд нөгөө э, цад компаниуд нь ч бас тэгж боддог байх л та. Нөгөө DVD болгоод ингээд одоо яг өмнө нь бол нөгөө ид DVD юу байхад бол яг юм цуглуулах хийдэг хүнд зориулж бүр энэ Aptid Edition гэдэг гэсэн хувилбаруудыг ингээ гаргадаг байсан байхгүй. Одоо тийм гаргахаа болоод шүү сүүлийн шинэ үеийн кино. Яг хүмүүс нь авха болцсон яг тодорхой хэмжээний цуглуулдаг хэдэл зах зээл нь хомигдсон учраас Тийм. Тийм байна. Одоо миний бид хоёр нэрээ энүүгээр далимдуулаад нэг ганц бүр айгүй ховор олддггүйсэн нэг ганц юм үзүүлчихв. За тэгээд <laughs> ганцхан бит хоёр л үзүүлээрээ. Тэгээ битээ өөрөө амтанд үзүүлээрэй. Одоо миний Миний энэ цуглуулга дотор энэ бүгсний эзэн байдаг байхгүй юу? Одоо ингээ харахаар ном шиг Тэгээ бүгсний эзний энэ гурван цуврал ийм гоё. Энд болохоор ингээд нэг юм одоо начин кино цуглуулдаг яг энэ нэгээр цуглуулдаг улсуудад зориулсан одоо юм спешиал юм эдишн DVD нөхгүй өөрөө. Аа, наад дотроо хэдэн CD тий. Тэгэнгүүтээ одоо энийг ингээд энэ спешлүүд зүгээр нэг DVD авах а цуглуулгын улсуудад зориулсан эдишнүүд ингэж гаргахаараа ингээд бүр ингээд нөгөө юунуудтэй дотроо нэг кино нэг болоо. Тэгээд тэгээд энэ номтойгоо ингээд ингэж байдаг байхгүй. Оо за за. Тэгээ энэ ангийнх нь өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь за тэгээд нөгөө энэ кинон дээр гарсан хаагур хаагур явсан газрын зургууд нь нэтргээд ингээд. Тэг ингэж цуглуулдаг гэсэн. Одоо тэгээ энийг тэр болгон бас юу яаха болчихжээ. Хэвлж гаргахаа болцсон. Олдгоо болцсон бэл. Аа. Яаж тэгээд наа чи улам ховор болно гэдэг чинь тэгэл улам л үнэтэй болох юм. Энэ тэгэл улам тий үн үн нэмэгдэнэ гэсэн үг байхгүй. Тий. Тэг тэгэл одоо ингээ кино цуглуулдаг улсууд чи ингээл хоорондоо уулзгаараа энийгээ хоорондоо үзүүл. Тэгэл надад ийм байгаа. Тэгэл зарим давхурцсан юмнуудаа солилцсон солилцоод ингээл ингээл капитал явчихдаг шүү дээ. Тийм байна. Тий. Чи дэ наадах энэ офсто тавьчихдаг юм уу те? Тий. Офсто миний кинонуудыг би ч тэгээс сая нөгөө ирээд би чи ингээд Монголд багт юм 3 шкаф дүүрэн юм яг юм цуглуулгын кино одоо байсан багхгүй юу? Тэгээд бүгднгийн нөгөө би чи тийшээ энийг янзлахгүй нүүнч гэж мдээгүй явцсан. Тэгсэн чи тэгээд ээж ээж янзлал хайрцагт хийгээл явсан. Хоёр хайрцаг нь л оллоо шүү дээ. Бусад хайрцаг нь алга болцсон. Хаа нөгөө бүү мэд. Одоо ингээд нөгөө God нөгөө загалмаасын эцгийн ингээд надад чи ингээд дөрвөн цуврал нэг байгаа байхгүй ингээд найруулагчийнх нь Тэгэл ингээд ангиуд нь ингээл Одоо энэ минь чи ингээл одоо ингээд дахид хэрвээ хүн хүн чамаас гуугаад э, шинийхээ хөгжөөс мань чинийг үсчээд үгийг бол чи бол гонж үстэй. Үгүй чи одоо олтгой болцсон юм чи ястаа гонж штэ тэгэл. Тий, өстөө буслаараа бууз суушуур аяа өгөөнгөө суужна штэ. <laughs> Тий. Тий. Тэр чи орон зөөр мань мөнгөний мөнгө өгчөө гэж суужна штэ. <laughs> Яг үзвэл хамтдаа үзье л гэдэг л юу яаш. Тэгээ одоо ингээд дээр үеийн тэр нөгөө CD-нүүд мэдүүнүүд чинь одоо ингээд ер нь нэлээд ховортчлаа шүү дээ. Тэгээ тэгээд өршөө наадах офсет дээр тэ тавиад их хэрэг байна уу да одоо нэг очроо чи маргаашнаас тэр юм өмнө хугацаа хугацаа дууслаа шүү дээ одоо наагур чи нэг ороод гарах л байлгүй дээ би хэлээд шүү дээ энд дээр нэг 50 аяхтай энд дээр нэг хараа байна Захирал дээр орно шүү дээ. Лаараа. Яг танаа кино мөн байгаа болгоомжтойгоор өгч тэр байхгүй сая нилээ шохор хонгоо араал ээж болоо. Манай манай захирал хит татчихвал өгөөмөр болчихноо. Очсон наасаам шүү. Тэгээ явчих шүү дээ. Ийм л байдаа гэж гайхалтай төвшөгийн хобби гайхалтай. Тэний хобби бол чамд би нэр офс дээр авчихсан. Энд одоо ингээл дүүрэн юу байна? Тэгээд кинонууд тэгээд юунууд байж л. Вау, та нэг утгагүй очно төвшөө. Чи хэдэн скватер явна гинэ? А би одоо яг бүр нарийн өдөр содроо төлөвлөөгүй л. Гэхдээ явах төлөвлөгөө бол байгаа. За за окей. Дүүрний ярьж байгаа юу яана очно. Тий. За манай Төшко хоббины талаар юу гэж боддог гинэ? Би юу? Хобби одоо бас байх хэрэгтэй л болоо. Тэр тэрнээс бас хүмүүс их юу яадаг юм шиг гоё ажаал мачаалаа тайлх юм шиг ямар ч хэцүү одоо яг та зарим хүн харахад нь одоо тэр хотон ботгоор яадаг чинь бол бас их э, биеийн тэмэр маягтай бас эвгүй хобби байна тий. <laughs> байхгүй. Жишээ нь одоо тэгэл тийм юм юм чи хүн бас яг юм сурдаг байх, өөрөө стрессээ тайлдаг байх. Чөлөө цагаа их зүг боловсон өнгөрүүлж байгаа хэлбэр байх. Тэгээ биш адилхан тооёртой тэгэл янз бүрийн юм тэгэл тоо бирөө цуглуулж мөглүүлж алт тэгэл байлаа тэгэл одоо бол яг э, миний хобби гэх юм бол одоо юу гэж хэлэх юм миний хобби бас их хэцүү одоо нэг мод зодоор юм юм хийх дуртай гэж хэлэх үү одоо нэг тавилга мавилга маягийн ч юм уу те одоо тэр нэг юм одоо байрны доторх интерьер минтрээс ч юм уу тийм юм өмнө би өөрөө сонирхолтой тийм хийх Тэгээ заримдаа ч хараад ахаар нэг амар хар ажлын хоббитой юм аа. Юмны доторх модох засаад ингээд үлэнтгүй. Гэхдээ надад бол хичнээн хэцүү, хичнээн олон цагаар ингэж хийсэн ч гэсэн яг тийм юм ихэлхээр л ингээд Гэхдээ ядарч байгаа ч гэсэн надад гоё л байд юм. Би бүр цааш нь л ингээл яваал юм санагдаад байдаг байхгүй. Бусад хүмүүс гараасаа юм гаргаалаа. Наа ажилчтай. Тэ наа ажилч одоо өөртөө гизүү мизүү гээл одоо ингээл идэг. Гэхдээ одоо тийм нөө дургуун хүмүүс бол тэгэн штэ мэдээж тэрнээс вэ. Ингээл тоош шороотоо зууралтаач гэдэг юм уу. Хат зулуудаа зууралтаа мод юудаа ингээгээл Тэгэд мань бол нэг гоё дагаж магаж аваад тэгэл нэг юм ингээл болгоол нэг гарт баригдахаар нэг гоё болоод идэж штэ нэг эртээхийн ивлээл тэгэл тэг тусам л улам цаашаагаа явмаар санагдаад идэв. Миний яг өөрийн хобби их юм бол яг тийм юм байна. Тэгээ нэг жоохон бичих юм байна. Бичтэй бас хобби нөө тэгээ тэр чин гинт гинт тэр чин яг бичигээл мэдгүй болохоор гинт гинт л тэгэл биччихээ. Тэгээ нэг суух юм бол бас гайгүй суучихлээ. Аа. Тий, тиймэрхүү хобби байна. Тэгээд сонин хачин хобби гэвэл одоо би өөрө хараагүй л тэгээ энд байдаг манай нэг найз ахал хэлж ирсэн. Нэг хүн өндгөн шоколадны доторх юм тоглоом байдаг шүү дээ. Тий. Тэрийг ингээд гэртээ бүр нэг шилэн хорох хийж байгаа хэдэн мянган ширхтгийг гинвэ. Аа. Сэр сэрэрээ байдаг хичээлүүд ирж байгаа. Яг ийм тухайн нэг ийм тэр чинь бас юу хамаагүй байдгүй юм ба шүү дээ тэрэн дотор ч юм. Ингээд нэг ийм сэтвтэй ч юм уу нэг хүүхэлтэй киноны баатарууд жилөө би одоо бас яг сайн санахгүй байна зүгээр. Нэг тиймэрхүү утгатай. Тэгээд тэрэн дотор ч айгүй ховор тоглоом моглоом байдаг гэж байна. Айгүй цөөхөн шигэ гүйлдүүлж мөрдүүлсэн. Тэр үнэн шилжих талаар нэг тоглоом ч байна. Тэр нэг ахал ярьж ирсэн нэг австар залуугийн орчинч тийм байсан юм шилэн орон дотор юм уу ма хийсэн байсан. Тэр бол бас айгүй сони юм байлээ гээд. Тэгээ би зүгээр тэрийг өөрөө нүдэндээ төсөөлөд үзэхэд тэс нэг нэг ийм хин имхэн тоглоомд байдсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Угсрал. Тэрийг бүр тусгаалын шилэн хооргонд хийгээл тийм нөөс сэр мэрэр нь ингээл сэрээр нь хийдэг юм уу одоо нэг бүлэг байдаг юм уу тэр мөргөөр нь цуглуулсан байж тэгэхээр миний бол яг өөрөө харж ирсэн гэхээсээ илүү сонсч ирсэн юм бол тийм л байна. Гарч исэн гэвэл Монголд нөө нэг 13-т байдаг оюун ухааны музей шүү дээ. Тэр хүүхдүүд ойл. Тий. Тэр чи хин гэдэг үлээ нөгөө захирлсан шүү дээ. Хин хин блээ. Тийм үү? 13-т байдаг нөгөө бүхэн өргөн шиг үү? Биш биш тэрний хажууд байгаа. Байрнуудын урталтай. Жижиг нөгөө ийш төвийн ард талд байсан. Ийш төв чи шатчих өлөө. Ийш төв ийш төв дотор биш. Ийш төв нь шатсан. Тэр чинь бүр гадна нөхцөл тэрний ойролцоо гадаа тий Миний яг үзснээс гэх юм бол тэр оюухан юм үзэл надад амар таалагдсан. Бид л бодож байсан. Тэр хүн хийхдээ л тэгэл амар хоб ирд юм байна да гэд. Тэр шат хоб ирдэг болоод тэгэл тэр бүх юм чинь бодож сэтгэл урлаал ажил байлгүй дээ тий. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн би бас зөвлөмөр байдгийн тэр мужиг очиж үзээрэй. Тэр би одоо нэр нь мартчих. Тэр өөгийн мужиг бас өмнө тасархаа тий очроо. Тасраа тасраа би үжижээсээ тэр чинь хоёр давхар үлээ гурван давхар зүүдэг хоёр давхар байсан санагдаад их өөрөө бүр явж тайлбарлалт мэлбэрлдэг байсан намайг үжиж явах үед Тэг би бүр ихтэйгээ тэр болгожсэн ингээд тийм үү Тий Очилтоо бүгж нь дөрвөн ийм гогцоо болоо салцдаг жилүүд ийм ойлс мэлсэн тийм бүгж мөгчтэй өөрөө Тий тий тий Тэр өстө үнэн мундаг юм байлээ тэр музик үзээд та би ангаас ихтэй Тий. За тэгээд миний хувьд бол нэг тиймэрхүүл байна та. Одоо хардаа сайн нэг ийм э, төвшөө ярихд нэг ийм яаж одоо юм онгодтой хобби гэж бас байгаад байна уу юу? Аа. Одоо жишээлбэл ингээд юм бичдэг хүмүүс бол онгодтой хөглөдөг онгод Тэг би бол яаж ч хоббироо би бол юм бичихгүй. А би бусдаар бол хоб ирж бол чадна. Би бол сакс тоглоо хоб ирж чинь, хөл мөнгө тоглоод хоб ирж чинь. Аа хоб ирнэ. Гэхдээ юм бичиж хоб ирнэ те. Эсвэл одоо хөгжим дарж зохиож хоб ирнэ ч гэдэг юм уу. Одоо жишээлбэл одоо кино найруулж хоб ирнэ гэдэг бас л энэ баг бүрийн мэрэгжлийн төвшөнд ч юм шиг яригдаад байгаа. Одоо юм бичиж хоб ирнэ гэхээр бас л баг л одоо мэрэгжлийн тал руугаа ч юм уу те Одоо ер нь одоо хобби чинь мэрэгсэж байгаа хобби юм болов гэж байна. Бас тийм байж болно. Одоо жишээлбэл хобби гэдэг чинь хүн болгон хийж болчхоор юм байдаг үсттэй. Ууг нь бол Аа. Одоо л хоёр төвшин хоёлоо ингээл нэг джип аваад хөдөө гараад хоббер бол хоббер нь үстэй. Аа. Давхиж байхгүй аа тий. Хоббер шүү дээ. Тий, шавар мавраа явал аа гоё байна гэж эсвэл бүү аваад ланд яваад хоббер бол хоббер. Гэхдээ бас нэг онгоцтой хобби гэж бас байна шүү. Аа. Аян дотор бас ялгаа байна тий. Бас байдаг юм байна. Сая би харин төвшөөний юу жоохон юм бичдэг гэхээр төвшөөч бас жоохон юм бичдэг ч хүн биш те. Их л лонгод нь л орж л. Тий штэ. Тэгэхээр бол бас <laughs> өөрийгөө их дарж төвшөөх өөрийгөө дарж хэлж тий. Наа. Оролцсон гэдэг чинь нөгөө Нимх 17-д тэр нэг хин хоёр нэг цогтоож хийж байгаа тэгээд байдаг ш та гар юу юу гэж хэлээд байдаг лээ тэр. Жохон бич гэж оролдож юм. Тэрхтээ юу байдаг бохоо нөгөө хүн болгонд ямар нэгэн байдлаар ийм өгөгдүүд жижигэн чи яриад гэж болсон нөгөө нэг өгөгд байдаг гэдэг. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг мэдж цааш нь хөгжүүл чадсан нь тэгэл тиймэрхүү болдог байж магадгүй. Тэгээс биш бас би бол тэгж одоо нэг амар онцгой гойд ч юм уу те нэг гоцхон төрөөл одоо нөгөө Чингис хаан нүж атгах төрлөө гэдэг шиг л нэг үзэг бал барьж л гарч ирж мэрэж гэж юу аах вэ зүгээр яг хөхсөн өгөгдөөл нөгөө нэг цааш нь багасаа мэдээд гэдэг юм уу тэгээд нөгөө цааш нь улам хөгжүүлээд өөрөө тэрэндээ суралцж муралцаад тэгж явсан юм бас нэг яг зүгээр бүх хүн чадахгүй гэдэг юм уу нэг тийм ухаараа байдгүй магадгүй тийм Бас тийм байна. Тэгэхээр зүгээр эдийн засаг одоо эд хөрөнгөтэй холбоотой юм худалдаж авч нөгөө нэг цуглуулдаг хобби энтриг бол хинчлэх чадна л та. Тэр чи хүн би цуглуулна гэх юм бол мөнгө л байж байгаа юм бол. Төвшөө чи одоо энэ юм бичдэг юу чинь ер нь хизэнээс хэлсэн бэ? Тэгээ саяхных бол биш ээ. Энийг 12 3 тагаас Оо энэ ч одоо бүр гоо тэрнээс өмнө баха энэ 2 2 дугаар ангиас л хоёрдугаар ангидаа шүлэг биш нэ анхныхаа шүлэг мүлгийг бичиж гин гэж тэгж мэдгэл байсан. Тэгээд тэгэл гэр чинь нөгөө яг тэр үеэсээ туушлаач байгаагүй л дээ. Тэгээ нөгөө хүмүүс нэг тийм байдаг шүү дээ. Тэгэл өөрийн нөгөө дуртай юм байдаг. Одоо хичээлхээр уран зохиолын хичээл дуртай муртай шид юм уу? Монгол хэлний хичээл дуртай шид юм уу? Тийм тэгэл тэр нь л ингээл нөгөө хүний тэр нэг жоохон өгөгдөл цааш бөглөөд идэх юм уу? Тийм бас байж магадгүй юм шиг санагдана. Хардаа э, сонсогчдоо энэ хардаа би надад хоёр бүр юм архаг хоббичтай юм яриа сууж штэ тийм. <laughs> Яг тийм байна ерөөсөө. Арда э, Австрийн төвшөө бол бүр багаасаа юм битсэн байна штэ. Шведийн төвшөө бол бүр багаасаа энэ одоо энэ кино урлаг тийм ээ жүжиг ингээ явцсан бүр. Тэгээ бүр одоо бүр энэ хобби нь одоо бүр юм гаж болцсон байна штэ. Тэрийг бас <laughs> ингээд гаж төвшин <laughs> бүр ингээд дээд төвшин баруун бурхтын төвшинд яваад байна. Нэг нь болохоор юм бичээд байдаг. Нөгөөх нь заалаа байсан. Тэр бүр аа би ч нь бол зөв хартай би бол хоббиг бол нэг олоод жил л олж байгаа шүү дээ. Би чи ингээд нэг амар том том юм ярьдээс чи чи хоёр бурхад тэнгэртэй юм яриад. Заалаа. За за. Хартай тийм учраас хартай сонсож байгаа хүмүүсээ хүүхдүүдээ эртхнээс нь хоббиг нь олж өгөө гэдэг чинь энэ вэ шүү дээ тий. Тий ялангуяа аауд сонсож байгаа юм бол аав хүний үүрэг гэх юм бол ерөөсөө л бараг за нэг хоол олж иржл байвал гэсэн биш. Ер нь бол хүүхдтэй л нэг хоббиг л олж өгөрөө л гэж хэлмээр байна. Тэгэх юм бол энэ хоёр бурхад тэнгис <laughs> хобби хоббиг бурхад тэнгис шиг хоёр юм шиг сууж байна шүү дээ. Одоо тэгээд 30 гарчаа тэгээд нэг бичих гэж оролцсноо. <laughs> Бичээд нэг жоох юм бичнэ гэж. <laughs> Тэр нь сууж штэ танд. Энэ маань бүр яриас чи. 21 хоног араас нь 14 арахгүй арахгүй байхгүй юм чи яа. Тийм бай тийм бай. Зээ зээ зээ. Тийм бай. За төвшөөгийн сэдв болчлоо. Болчмоо. Болсон болсоо гэсэн болсоо. За. За тэгвэл очроо руугаа орё да. За очроо минь ямар сэдв сөхөхөө. Би ч яг нөгөө ирхчлөөгөл ярмаар л байна л да. Тэгэл баг түрүүн яриад л дууссан. Бас манай нэвтрүүлгийн хугацаач бас нэлээ явлаа. Аа. Тэгэхээр бол би яг зүгээр ирчлөө гэдэг сэдвэр би ярил л гэж зүгээр бодсон юм л да. За. Үн цэнийхэн талаар уу, утга учирынхэн талаар уу чи яг аль талаас нь хөндөмөр байна? Нэг айхтар тэгээ задлмааргүй зүгээр л ер нь тэгэл ирчлөө. Бид нар чи одоо ингээл 21-р зуунд их чөлөөтэй нийгэмд гэл ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Одоо боолчлын үе юм уу ямар хэцүү байлаа тийм ээ. Тэгэл энэ 45 47 оны байн маань ямар ч их чөлөө байхгүй тийм үед ямар хэцүү байлаа. Тэгэхээр тэгэл сая яж байгаа зүгээр би тэр 21 э, хоног 14 хоног одоо ингэж э, карантинлэгчтэй зүгээр ганц бодсон юм л их чөлөө гэж ямар чухал юм бэ гэл. Тэгээ тэрнээс нэг айхтар задлаа л одоо ингэ гэсэн чинь байхгүй л байна л та. Аа. За. Би энэ дээр үзэл бодлоо эхлээд хэлчих бодождаг юм аа. За. Аа за мэдээж нөгөө юугээр аа юуны эрх чөлөөг бол одоо энэ хязгаарлах эрх чөлөө гэдэг ба штэ эрх чөлөөг нь хязгаарлах. За энэ бол нэг өөр одоо асуудал. А тэгээд хамгийн том эрх чөлөөгөө алдах ч юм уу эрх чөлөөний хамгийн одоо дээд юм нь бол энэ нөгөө дэлхийн энэ нөгөө бас судалгаа би тэрийг харж ирсэн байхгүй. Дэлхийн хамгийн нөгөө нэг таата амьдрахад болцоотой локейшнийг одоо тодруулахад энэ сонгох сонгогдох эрх чөлөөг дээр тулгуурлаж бас одоо хаана хүн хамгийн өөрийнхөөрөө сонгох, сонгогдох эрх чөлөө нь илүү их байна вэ гэдгээр бас хамаарч тэрийг гаргаж ирдэг юм бэлээ. Тэгэхээр энэ эрх чөлөөнд дотроос бүх юмны л эрх чөлөө яригдэн штеп. Одоо ингээл одоо би сэтгэлийн хувь те одоо 20-нд байх ч юм уу те энэ сонгох сонгогдох эрх чөлөө бол хамгийн чухал юм байна. За одоо жишээ нь их нэртэй болох, нөхөртөө болох, тэ? Сонгох эрх энэ сонгох сонгогдох эрх чөлөө хязгаарлагдмал байна. За тэгээд ян зүрэн дээр үзэл бодлоо хэлэх эрх чөлөө энэ дээрээс бас сонголт хийх эрх чөлөө энэ бүгд хязгаарлагдчих юм бол ерөөсөө л тэнд бүх юм одоо сүрж байгааг нь илрэл гэж үздэг юм билээ. Аа. Аа тэгээд за одоо хэдий ингээд хин тодорхой хугацаанд аа юу байгаа ч гэсэн чи тэнд унтах ороо, идэх хоолоо сонгох, сонгогдох эрх нь чамд нээлттэй байгаад байгаа байхгүй юу? А тэгээ хинтээ яаж ярих уу? Хинд үзэл бодлоо хэлэх үү? Хинт хэлэхгүй байх уу? Тэр ирэх чөлөө хүн болгон чөлөөтэй хэлэх тэр юу нь байгаа учраас энэ бас нэг талаараа хамгийн үн цэнтэй зүйл нь ирэх чөлөө энэ юм байна гэдэг дээр одоо дэлхийн нийт бол энэ дээр хүлээн зөвшөөрж гар ивсэж байдгийм бэл. Аа. Миний хувьд бол энэ айгүй чухал юм билээ. Би ойлгуулж чадгүй яав. Ер нь тоо ер мэл. Чадлаа, чадлаа, чадлаа. Ойлгоц болгоц ойлгуулж байх юм. Наст өөрөө янк л орж ийн. Арт би бас э, бас нэг ном уншиж байхдаа нэг э, бас олж авсан нэг үг байгаа байхгүй юу? Хүн өөрийнхөө төлөө хамгийн зөв шийдвэрийг гаргадаг тийм ээ. Аа хамгийн одоо би ингээд ямар нэг юм шийдэхдээ өөрийнхөө талаас л бодож юу яа штэ одоо өөрийнхөө хувьд хамгийн best гэсэн шийдвэрийг л гаргана штэ тий шийдрүү а тэрэнд юу тусалдаг вэ гэхээр ерөөсөө сонгох хэрэгчлээ гэдэг тий одоо би бас яг нөгөө эхнэрээ сонгомоор штэ тэгэхгүй ээж аваар ингэж нэг сонгуулчаад Энтэй суу тэрнтэй сууч гэдэг юм уу. Тэр тэр үг бас надаа бас яг чи чиний хэлдэг наад үг чи бас яг орж л ирсэн л да. Аа. Тэгээ манай одоо Арсенал биш. Тийм, манай эх орон энэ сонгох, сонгогдох эрх чөлөөгөө л алдах юм бол бид энэ арчлал энэ эрх чөлөөгөө алдлаа гэсэн үг гэж байгаа байхгүй. Аа. Тийм. Тийм. Би бол сая тэгжил бол хүн өөр өөрсөндөө байгаа зүйлсэл үнэлж сурах хэрэгтэй юм болов яг одоо жишээ нь хөгж сууж агаад яг одоо өнөөдөр надаа юу байна гэдгийг нэг бодол үзмэр л юм байна л да. Би сая тэгж бодлоо. Тийм болол одоо жишээ нь байхтай юм бол заавал мөнгө халбгүй шүү дээ. Хүмүүс хамгийн түрүүнд мөнгөтэй л бол сэтгэл хангалуун байна ч гэдэг юм уу. Яг хөө дийлэг масаараа нэг тиймэрхүү бодолтой байгаа байх л да. А тэрний оронд юу байна? Гэр бүл байна, хүүхдүүд байна, бүгдээрээ эрүүл энх байна тий бид нар одоо юу гэдгийг та хоёрын ярьсантай холбоотойгоор сонгож болж гин сонгогдож болж гин одоо шинэ Монголд очтой гэхэд ямар нэгэн бизнес эрхлүүлнэ гэд бид нар тийм бодол байж гин бид нар нэг чөлөөтэй бодож чадчихжээ тийм одоо бизнес эрхлүүлэхийн тулд очоод зээл авах нөхцөл бол сонголтоо хийж чадчихжээ зээл авах нөхцөл бололцоо биднэрт байна тийм а тэгээ зээл авсныхаа дараа юмаа эхлүүлэх боломжууд нь байж гин тоног төрөм судалж авыг бол авч болж ич гэдэг юм уу үүсгүүлэгчтэн байж ийн гэдэг юм уу ингээд ар араас нь хөөгөөд ингээд бодоод байх юм бодоод өөрсөндөө байгаа ямар боломжуудыг л эхлээл үнийх сурах юм бол хүнд нэг тийм юу төрх юм бол гэж бодлоо да ийм мэдрэмж гэдэг юм уу одоо юу гэдгийг одоо нөө нэг өөрийнхөө яг одоо байгаа бүх зүйлдээ а ямар сэтгэл хангалуун байна уу эсвэл үгүй байна уу гэдгээ бодоод үзэх юм бол бас тэр эрх чөлөөний талаар ч юм уу бас нэг ойлголт төрөх юм болов гэж бодлоо шүү дээ. Тэгээд тэгээс бусдаар бол тэгэхээр одоо би юу хийх илүү их боломж байна гэдэг чинь л надад тийм сонголт байна, надад тийм эрх чөлөө байна гэсэн л үг л байна л гэж би ойлголоо сая. Тэгэхээр бид нар өөрт байгаа боломжуудыг бүгдийг цаг үргэлж үнэлж явах хэрэгтэй. байж болох боломжуудаа үнэлж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо тэгээд цаашаа явхад тэрнээсээ өөрөө урам авч те одоо хүч авч гэдэг юм уу явах боломжтой болох байх л та одоо чинь тэгэл анх подкаст ихнээс хойш ярьлаа очроо уус хичээл нөө нэг 21 хоног карантин байсан чинь тийм тийм бодолсон тийм байсан те их чөлөө дутагдсан ч гэдэг юм уу тэгээс биш бас тэнд ном унших эрхэн ч юм уу байгаа л те тэн чөлөөтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ байгаа л үсгүй хоолоо идээд ч гэдэг юм уу бие цацт ч юм уу байсан мөрдөөсөө яг нийгмийн харилцаанд орох тал дээрээ жоохон боогдмол байсан ч гэдэг юм уу те чинь дүрм жуурм дахгүй болохгүй энэ онцгой байдалд үүснээс болооч гэдэг юм уу тэр талаараа ингээд бас нэг жоохон дутагдaltaа санагдаад энэ аа гэдэг ч юм уу те тийм болохоор тэгэл яг зүгээр би хэлж байгаа гол санаа бол хондоо зүгээр өөрт байгаа нөхцөл болон болцоо яг бодит боломжуудыг л хүмүүс яг тухайн үедээсээ үнэлж үн цэнтэй мэдчил байх хэрэгтэй болов гэж бодлоо. Тийм болоод бас цаашдаа яг яах нь илүү харагдаж гэдэг юм уу те. За тиймэрхүү юм бодлоо доо. За за за окей. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастаа дуусгах үеийн түрээд. Тэгээ. Тий. За бид нар уулзалтгүй яг хуу нөгөө хоорондоо бол ярьж л байсан л да. А яг ингээд нөгөө байнгын сонсдог сонсогч нартайгаа уулзалтгүй жоох уудсан. А тэгээ энийг бол шалтгааныг болоод та бүхэн маань ойлгосон байх. За тэгээ ерөнхийдөө цаашдаа бол бид гур ингээ өргөжлүүлээд хийн. Ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн. Тэ тэгээд а өнөөдрийн сөгсөн гурван сэдв дээр та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодол гой нин үгүй хуваалцаараа. Энчнээс бас бид гуравч мэдэж авъя, сурж авъя А дээрээс нь сонсож байгаа улсууд маань ч бас тэр комент хэсгээс бас сурж авъя тий. За ингээд өндөрлөө дараагийнхаа ирчүүд хийх ярьсан дээр уулзъя тий. За баярлалаа. За бага.